Ty diapoantsika ty an dia ho an'izay mbola tsy nahita mivantana moa zany an dia izaho no Fanirisoa Ernaivo namorona nanorina ny nanorina ny Association pour le droit et développement de Madagascar na nadika amin'ny teny gasy natao hoe antoky ny zo sy dingam-pandrosoana ho an'i Madagasikara. Androany isika dia hitondra lohahevitra iray izay fototra hijoroan'io fikambanana io dia ny Madagasikara ho tany tan-dalàna. Ny anton'izay fisafidianana izay lohahevitra izay dia satria resy lahatra izahay fa Be dia be ny foto-kevitra azo ijoroana anatina fikambanana izay apetraka, mety hoe sosialy, mety hoe vehivavy, mety hoe isan-karazany, mety hoe tontolo iainana, fa ny antsika izany dia izay fametrahana ny tantan-dalàna izay satria hita tao anatin'izay taona maromaro nifandimby ary androany aho dia nahatsapa hoe valo amby roapolo mey roa amby roapolo sy roa arivo, tamin'ny efatra taona lasa hoatr'izao aho tadidiko na nisy ny fivoriana tany Madagasikara hametrahana ny governemanta vaovao teo amin'ny transition-ny teo anelanelan'ny fitondrana anankiroa nifandimby. Tsy te hanonona anarana aho hoe iza le transition tamin'izay fa le daty fotsiny izany no tadidiko hoe valo amby roapolo mey. Efatra taona aty aoriana inona ny zavatra niova? Tsisy zavatra tena niova be any amin'ny tsara fa zavatra ataontsika hoe toe-draharaha niharatsy no nitranga ary ny hitantsika omaly dia voahidy tanteraka ny fahafahana ao Madagasikara. Voahidy tanteraka ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana mivorivory, ny fahafahana manao hetsika politika ao Madagasikara. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia hoe, Voahitsakitsaka ny demokrasia. Izany ny zavatra misy ao. Tsy avela hanao hetsika politika ny mpanohitra retraretra na iza izy na iza. Kanefa eo anatrehan'izany dia manao izay fivoriana tiany ny mpitondra. Manao hetsika zareo hanangana ny association AFF amin'ny volany be antitra, izay fantatsika tsara, efa noteneniko izany an, fa ao amin'io Cnaps ohatra izay lazaiko izay an, ao amin'io Cnaps io dia atao tantely afa-drakotra ny volany be antitra. Etsy andaniny nefa isika raha mba haneho hevitra dia sambo dokotra no atao, na mangataka alalana aza dia tsy afaka. Raha any Madagasikara tsika androany no hanao an'izao conférence zao an! Dia za dia mino aminareo fa dia na isika scellé ny varavarana, na isika voasambotra daholo, indrindra ny tenako a, na isika nahemotra amin'ny andro hafa ny hetsika izay atao. Inona anefa no atao eto? Ny atao eto dia handresy lahatra antsika fa tsy ara-dalàna ary tsy araky ny tokony ho izy ny zavatra mitranga ka mila antsika rehetra mandray andraikitra, mandray fepetra. Tsy tsy hoe nandritry ny efatra taona fotsiny izany zavatra izany fa efa hay nihoatra, efa nandritry ny dimampolo taona isika izao an, dimampolo hozy izy an na dia enimpolo taona ary ny fahaleovantena satria tamin'ny soixante douze 1972, ny hetsika voalohany ataontsika hoe tena goavana, nisy izany ny talohan'izay an, mba tsy handiso ny tantara, nisy ny talohan'ny 13 mai 72, fa ny 13 mai 72 kosa dia tena nisy hetsi-bahoaka goavana tao Madagasikara nahatonga ny araben'ny fahaleovantena natao hoe 13 mai treize mai ny anarany. Io hetsika io dia nantenaina hoe hitondra an'izany fanovana, hitondra an'izany tena demokrasia ary tena repoblika ao à Madagasikara. Kanefa tsisy ary tsy hipetraka izany demokrasia sy izany repoblika izany raha tsy mitovy ny fampiharana ny lalàna sy ny fiara ny zo ho an'ny Malagasy rehetra manomboka any amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka. Ny zavatra misy dia ny mpitondra dia manan-jo be dia be. Manan-jo izy hindram-bola amin'ny anarantsika vahoaka ary manao sonia amin'ny anarantsika mampidi-trosa ho antsika ho an'ny taranantsika mandritry ny dimy ambin'ny folo, telopolo, dimampolo taona, zato taona. Manan-jo izy hivarotra ny harenam-pirenena rehetra izay ao amin'ny firenentsika amidin'ny Wisco, amidin'ny Littoral Sud, amidy any amidy ny fitrandrahana an-dranomasina, amidy ny fitrandrahana volamena, amidy daholo izay zavatra rehetra azo amidy, kanefa makaiza ireo vola ireo? Izany hoe izay fahefan'ny mpitondra nampindramina azy Anao ny fitantanana ny firenena zay zany dia voahodina ho lasa fanaparam-pahefana. Tsy nahita isika vahoaka hoe aiza indray ary ny zontsika vahoaka manoloana an'izay. Malaza, malaza dia malaza hoe manankarena i Madagasikara. Malaza ary tenenina foana. Fa isika ve? nahatsapa an'izay tsika Malagasy, nahatsapa hoe manankarena tokoa ve Madagasikara, manankarena ve ny tanintsika ka misy fiantraikany ao anaty vilanintsika ve izay zavatra izay? Misy ve? Manontany anao io aho Monsieur Adrien. Mahatsapa ve ianareo aty hoe tena manankarena Madagasikara? Tsy. Ny havantsika any ara mitaraina mikolay ahoana ny ivoahanay tao. Itadiavo contrat any zay, itadiavo asa any re zay. Za tena miteny aminareo isan'andro an, ao amin'ny message MP-ako ao an, feno olona mitaraina. Mba itadiavo asa any zay Madame Fanirisoa. Itadiavo lalana zay ivoahanay tato. Itadiavo. contrat ana asa any zay de eo zany ianao mieritreritra hoe inona tokoa moa zany takwita tamin'ny herinandro lasa teo an anisan'izay moa zany le video nalefantsika teo an tsy vitany hoe tsy misy fetraikany amin'ny vahoaka ny fandraisana fanapahan-kevitra izay nankinina amin'ny mpitondra fa ny loza dia ny lalàna izay mifehy an'i Madagasikara izay misy ambaratongany, izay moa izany no fepetra voalohany amin'ny atao hoe tany tan-dalàna, misy ambaratongany ny lalàna ary io lalàna io dia mametraka zo sy andraikitra. Voalohany indrindra amin'izay ny lalàmpanorenana. Ao anatin'ny lalàmpanorenana dia milaza fa mitovy eo anatrehan'ny lalàna ny vahoaka sy ny mpitondra ary voa mitovy ny fampiharana ny lalàna amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ary Izany dia ao ambanin'ny fi, tsy fiahiany fa ao ambanin'ny fifehezan'ny fitsarana mahaleo tena. Misy fitsarana mahaleo tena koa ve ao amintsika? Mampalahelo. Aiza misy an'izany? Ie. Aiza tokoa moa ry reto izany fitsarana maliote izany. Tena hoe nofinofintsika izany satria tena hoe tsy misy. Ary za za manokana mahatsiaro tompon'andraikitra satria za le anisany niasa tao amin'ny fitsarana. Tsy hibaby ny ataontsika hoe ny heloky ny ray tsy heloky ny zanaka fa na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy ianao Misarotra an'izay andraikitra izay an, ataontsika hoe rehefa mitsara ianao tsy Fanirisoa no mitsara fa ny fitsarana, le tribunal. Dikan'izay izany rehefa tsy azo itokisana ilay fitsarana na iza na iza no namoaka didy, na iza na iza no namerina na tsy namerina zo teo an, dia c'est le tribunal, izany hoe le fitsarana no tompon'andraikitra. Ka eto izany tsika. Miala tsiny fa tsy tafavoaka mihitsy izany ity ity ity zavatra ity. Hiverenako kely. Raha ohatra ka hiresaka an'izany Tany tan-dalàna izany tsiky sy anfa lankotsenjery le le izy. Tsy an fa za ihany nanao anazy de lankotsenjery fa raha io ngamba zao nampanaovina olona de tsy tadidy. Ie fa tsy maninona ataontsika mi projeter eo. Ozy izy an zany hoe ao anatin zany tany tan-dalàna zany an de misy ny mpitondra ary misy ny vahoaka izay manan-jo mitovy eo anatrehan'ny lalàna ary iharan'ny lalàna mitovy. Misy ny lalàna misy ambaratonga na hiérarchie des normes juridiques ary misy ny faha fitovizana eo anatrehan'ny lalàna, ambanin'ny lalàna daholo izany rehefa vahoaka malagasy. Ruvi. Dia aza miala tsiny kely vetivetika an. Rehefa ohatra izany an, Ialana tsiny ny tsy fahatomobana ny eo amin'ny lafiny teknika. Voatery ahantontsika kely ilay izy an, iezahana ahatomombana azy araka ara-potoana. Mamerina fialantsiny tompoko. Ao ary fa mandra-pikarakaran'ny zareo an'io tohizako ihany fa sao dia lany ny fotoanantsika. Araka ny teneniko teo, misy ny ny fitovizan'ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna ary tsy maintsy misy koa ny fitsarana izay mahaleo tena sy azo itokisana. Ny faharoa manaraka an'izay dia izao, ao à Madagasikara tena misy lalàna isan'ambaratongany manomboka hatreo amin'ny constitution ny lalampandrenana, ny convention international na ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nekentsika ho soniavina sy nekentsika ho ampiharina any amintsika, dia ireo ambaratonga na lalàna rehetra, code, loi, texte, règlement isan-karazany. Ny olana anefa dia izao. Raha ilay zavatra niresahako teo izao hoe tsy mahazo mivoaka an'i Madagasikara ny mpiasa ila ravinahitra aty ivelany raha tsy mandalo amin'ireo service anankiefatra izay voalaza ao Madagasikara dia ny Ministère ny sécurité publique, Ministère ny affaires étrangères, Ministère ny fopy ary Direction de la diaspora. Izay zavatra izany dia manitsaka ny lalampanorenana. Azonareo an-tsaina ve hoe communiqué iny? Izany communiqué izany dia filazana. Raha ao ambanin'izay hiérarchie des normes izay dia ary amin'ny farany ambany ny communiqué. Iny communiqué iny ve izany no hanitsaka ny zontsika Malagasy? Hanana zo fototra afaka hiasa, hanana asa mendrika antsika. Afaka amin'ny jeune fille au pair moa izany na ny jeune au pair dia tsy tena hoe asa ilay izy fa fampi- fanombohizana culture, échange culturel na fifanakalozana fifanakalozana ara-kolontsaina. Io fifanakalozana ara-kolontsaina io ahafahana mampitombo ny fahaizanao teny vahiny sy fahafantaranao an'ilay toerana izay anaovanao échange na anaovanao fifanakalozana na ipetrahanao mandritry ny herintaona na amam-bolana. ny fazahoanao asa satria hoe na ianao cadre na ianao employé na ianao salarié na ianao travailleur domestique n'aiza n'aiza eto eran-tany no andehananao dia tsy maintsy misy an'izay fisakanana izay. Eo izany isika dia mahita hoe amin'ny fomba ahoana moa izany ny lalàmpanorenana milaza fa mahazo mivezivezy malalaka ianao mivoaka sy miditra. Voalohany, voahitsaka. Afaka misafidy izay asa tianao ianao, any amin'izay toerana tianao hiasana. Voahitsaka. Ny fahafahanao manana an'izay zo hanana asa mendrika izay na hoe mba manana avenir mendrika satria ao Madagasikara anie tsisy e! Sa ve misy eo? Sao dia kosa sao dia kosa aloha tary tsika fa nisy famoronana asa faobe ve tao Madagasikara amin'izao? Sa ve hoe hanao refonte ny liste électorale dia mila cerveau be dia be tampoka izany an, mila ouvrier be dia be tampoka, mila Mila mila olona be dia be tampoka ve ska tsy mahazo mivoaka zany tsika? Sa ve mitovy amin'ny any Ukraine ve zany tsika zao hoe tsy mahazo mivoaka ny vatan-dehilahy rehetra fa hiatrika ady? Ka tsy azoko zany hoe inona amin'izay no mahatonga an'io iny fepetra andraisina izay nolazaiko hoe communiqué no nandikana ny lalàmpanorenana sy ny zo fototra izay neken'i Madagasikara. Ohatra ihany iny fa misy ny hafa ankoatrin'izay satria izao ny voalohany indrindra amin'ny tany tan-dalàna dia ny voalohany indrindra amin'ny tany tan-dalàna dia ny fifidianana ahafahana mifidy izay olona hitondra ny firenena. Ka raha ohatra io fifidianana izay hiantombohany zo fototra io, satria ny fahafahana mifidy dia zo fototra ipetrahan'ny demokrasia, ipetrahan'ny tany repoblikana ary ipetrahan'ny zo maha-olombelona hisafidy izay olona ampindramin'ny fahefana hitondra ny firenena. Ka raha io fifidianana io tompoko no tsy azo antoka fa feno hosoka, kolikoly, tsy mazava izay hanaovany azy eo ary indrindra indrindra ny tena loza dia izao ninoninona ataonao na dia efa hitanao daholo ary izany rehetra rehetra izany dia tsy manana Tsy azo ivalozana izay didy eo. Izany hoe any amin'ny tany tan-dalàna dia ny didy rehetra izay mivoaka dia ahafahana mampiakatra ambonimbony kokoa. Ny any amintsika ny didy mikasika fifidianana tsy azo ampiakarina n'aiza n'aiza fa izay tapahan'ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana eo D'efa zay no izy. Alea jactaes hoy izy izy ny fiteny. Na marina io na diso, na mitombina na tsy mitombina dia azo raisina fa tsy mitombina daholo ny azontsika. Inona zany ny atao? Inona izany ny atao? Amin'izao tsika miteny izao dia mbola izay ny zavatra mitranga. Izany hoe raha andeha izany ny fifidianana eo an, inona amin'ny zavatra misy ao Madagasikara no niova? Ankoatra ny. ankoatra ny liste électorale. Kanefa ny an tsy liste électorale ihany ny problème amin'ny fifidianana feno hosoka fa le olona mikarakara azy mihitsy hatrany amin'ny fokontany ka hatrany amin'ny haute cour constitutionnelle. Ka raha hovantsika ny liste zany, hovan'zareo moa zany ny liste dia Ie, mandeha izy ity fa alefantsika eo ihany. Raha hovantsika izany ny liste électorale dia efa fanombohana izay fa mila hovantsika koa ilay olona mikarakara fifidianana. Faharoa manaraka an'izay, ohatra ana faharoa izay lazaiko izay an, ny fisian'ny olana tamin'ny mpitondra izay nifandimby teo kanefa nisy ny hoe fametrahana fazahoana harena tsy araka ny tokony ho izy na atao hoe bien malaky. Efa nisy ve tsika tao Madagasikara mpitondra voasambotra na nanontaniana au moins nataony ho aiza daholo ny vola na tsy mpitondra koa fa olona akaiky fitondrana izay nametraka vola quelque part any ivelany any ka nanontaniana hoe aiza ny compte nao dia hamarino hoe ahoana ny fomba nazahoanao an'io fa isika malagasy ireo manana vola mipetraka Na aty ivelany na any Madagasikara tonga dia avy ny Samifinina milaza aminao hoe ahoana moa ianao manana quarante millions d'ariary amin'ny kaontinao hividanako tany io, aiza ny taratasy rehetra nanaovanao an'izay? Zavatra misy izao an, hitantsika ohatra teneniko, Nanokatra fanadihadiana ny Samifin tamin'ny herinandro lasa teo ho ana mpivarotra tomobila concessionnaire anankitelo. Nitehaka daholo ny Malagasy rehetra satria karana ireo olona ireo. Dia za zany teny hoe hitehaka tapany aho fa satria toko mbola nisy olona hafa koa tao anatiny izay sady concessionnaire ana tomobile ihany koa no mahagaga fa tsy nahazo tamle tsy nahazo tamin'ny marché na ny tsenam-barotra tao amin'ny assemblée izy fa ireo mpivarotra tomobile ireo zany no nahazo ny ny tsenam-barotra tao amin'ny Antemieram-pirenena dia fifandrifin-javatra ve no nanaovana azy ireo enquête noho ny famotsiam-bola? Raha isika Malagasy ireto no milaza ampahibemaso hoe za dia mametraka vola tany Panama, Hindrana ny sarin'ny pauvre tsika hilazana ny zavatra misy. Hitantsika eo izao hoe rehefa tokony hihatra ny lalàna dia Misy zavatra tsy mazava amintsika vahoaka ao anatiny. Nisy fanolanana hitam-poko. Bon, antsika moa izany tsisy nahita an'ilay fanolanana e, sarotra mandainga. Fa nalaza dia nalaza izay resaka fanolanana izay tao Madagasikara, ny fitarainan'ilay niharam-boina, ny fitantarana ny zavatra nahazo azy, voaka avy any ny didim-pitsarana, Attentat la pudeur na inona moa filazana izany amin'ny teny gasy? Fikasihana na fikitikitihana mamoafady, hetsika mamoafady, fihetsika mamoafady. Dia ohatran'izao mihitsy ny impression-tsika amin'ilay izy hoe tampina ilan'ny mason'ny fitsarana. Kanefa izay ilay lazaiko hoe mila fitsarana mahaleo tena sady azo itokisana. Etsy andaniny, vadika mangamanga na ranom-potaka na marron marron fa za zany tsy hiteny hoe rano inona, vadika marron marron ny ranon'ny jirama. Zany hoe efa mihinana ny tsy fihinana ny Malagasy. Fa raha ao anaty ny lalàna izay voalaza mikasika ny code de santé tena heloka eo anatrehan'ny eo anatrehan'ny lalàna izany ny fanomezana rano tsy madio, izany hoe rano fisotro tsy voadio ny vahoaka satria miendrika fanapoizinana izany. Azonareo ve izany zavatra lazaiko izany? Mihinana zavatra tsy fihinana ny Malagasy, misotro rano tsy fisotro ny Malagasy. Iza no tompon'andraikitra? Iza no tompon'andraikitra ary iza no nandray andraikitra? Kanefa isika raha tsy mandoa na iray segondra fotsiny ara tara iray andro ny fandoavana an'io jiro io na io rano io an, dia tonga dia tapaka lohan'ny compteur ny rano. Tsy ilay compteur no hidiany fa tonga dia tapahany ao ambadika ao mihitsy ilay tuyau. Zany hoe poretina ny vahoaka amin'ny lalàna tsika zany tena hiharan'ny hery famoretan'ny lalàna fa ny mpitondra tsy manana andraikitra ary tsy manana tamberina andraikitra anoloana antsika izay ilay lazaintsika eto hoe fa tsisy tany tsisy lalàna ve Madagasikara Misy tompoko ny lalàna misy lalàna be dia be fa ny vahoaka ihany no iharan'ilay izy. Ary ilay fiharany amin'ny vahoaka raha mba fiarovana zo tsy maninona tsara be fa saingy Araky ny lazaina hoe ny vahoaka manan-jo fa tsy mihatra ny zon' ny vahoaka. Manana zo fotsy tsika, manana zo hiaina, manana, fantatrareo moa hoe izany zo hiaina fiainana mendrika izany ange ka zon' olombelona fototra, azo takiana amin'ny maha olombelona. Raha ohatra ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy dia hoe le droit d'avoir une vie décent, une vie décente ao anatin'ny convention convention momba ny droit de l'homme rehetra sy ny charte internationale sy ny pactes civils et politiques, ny zavatra rehetra ataon'ny fitondrana sy ny mpitondra dia ny hikatsaka an'izay fahafahan'ny vahoaka manana fiainana mendrika amin'ny maha olombelona izay, kanefa ao amintsika toa tsy izay ny zava-misy. Ny faharoa manaraka an'izany, ny mpitondra antsika, araka ny teneniko teo, manana manana fahefana marobe izay ampiasainy amin'ny voalohany fotsiny izy rehefa hanao fifidianana. Hampahatsiahivo an'azy izao zavatra teneniko izao rehefa any aoriana any ka ohatra ka tonga eo amin'ny fitondrana. Ie, efa hitako mihitsy. Rehefa alohan'ny hampifidy anao izy an dia enao manan-jo. Fa rehefa une fois enao voafidy an dia very zo. Dia hozy izy tsika hoe tsy voatery migadra vao mahita trano maizina. Satria izay ny zavatra misy, tsy mahazo miteny intsony ny malagasy fa mbola tsy miteny ianao dia efa tapaka ny jiro ary raha vao miteny ianao an dia voasambotra dia vao may mahita maizina izany ny zavatra iainantsika ao ity moa izany dia ohatra amin'ilay lazaiko teo hoe ny Malagasy dia manana zo marobe. Ka hozy izy aho izany hoe, izahay eto amin'ny ADM, Antoky ny Zo sy Dingam-pandrosoana, miezaka manao teny gasy, tian'i Leba izay. Miezaka manao teny gasy zahay satria nahoana? Anisan'ny zo fototra ny fianarana. Ny manana fianarana araka ny tokony ho izy ve ny zanatsika malagasy ao Madagasikara? Satria amin'izao fotoana izao dia migrevy mitokona ny mpiasan'ny oniversite. Tsy voaloa ny karama ny mpampianatra manomboka any amin'ny EPP izay nanao ny CEP sy ny any amin'ny lycée izay nanao ny BEPC. Efa hatramin'ny herintaona io ny tsy voaloa dia manahy isika amin'izao, amin'izao volana jona izao, mety tsy hisy. Mety tsy hisy a ny fif a fi inona moa ity fanadinana ara-panjakana anankiroa izay fototra. Ny raha ohatra izany ny zanatsika ka tsy afaka tsy afaka manomboka eo amin'ny EPP sa dia efa tsy afaka Hanao fanadinana. Handeha ho aiza re ireto vahoaka malagasy? Raha fantatr'isika hoe valopolo isan-jato ny malagasy dia tantsaha. Dikan'izay ny roapolo isan-jato ihany izany no mipetraka any amin'ny any amin'ny renivohitra mety afaka mpiana-janaka any amin'ny sekoly mandoa vola. Ny valopolo isan-jato ny Zanaka Malagasy zany a dia kely dia kely ny ataontsika hoe ny se ny chance ny ny chance ahafahany hanana fianarana mahomby nefa io an ny fototra io fianarana io ny fototra raha ohatra zany tsika ka manankarena takin'ina firenentsika be olona takin'ina tsika dia misy valo amby roapolo amin'ny zato valo amby roapolo amin'ny zato azafady valo amby roapolo tapitrisa ny isan'ny malagasy vingt huit millions d'habitants ka ireo olona ireo a dia harena koa kanefa ireo olona ireo valopolo isan-jaton'ireo Raha tsy nanana izay fianarana natolotry ny fireneny ho azy izay dia inona izany no azontsika atao? Tsy manazoa hianatra izy ary dia miteraka tsy voatery hanana asa mendrika ny maha olombelona azy izy, dia tsy hanana karama mahavelona izy, dia tsy hanana tontolo Ahafahany mivelatra izy ary indrindra indrindra ao anatin'ny firenena izay tsy miaro ny tontolo iainana izy satria na ny rano fisotro ara ny lazaina teo dia voaloto ary hatramin'izao anie nagagana fa sa nareo ve naheno hoe inona ny fanazavana nomen'ny fanjakana mikasika an'io ranom-potaka omena ny gasy io? Nisy fanazavana ve? Tsisy eh? Hozy izy fotsiny hoe efa antitra hozy izy ny uh, tuyau hitaterana rano sy andehanan-drano dia hozy izy ianao hoe dia nandritry ny isan-taona ve izany nareo tsy mba mijery ah, hoe inona ny tokony hanavaozana an'izany fantsona izany fa iza ny tokony heritreritra an'izany Lasa an'iza le vola? Dia rehefa toriana anefa an'iza eny amin'ny fitsarana? Eo i. Rehefa rehefa toriana eny amin'ny fitsarana izy dia lazaina fa mpandraharaha izy, izy tsy maintsy hitady ny intérêt-ny fa adalan'ny mpitsara ny te hanafaka anazy. Ary hitantsika izao ny didy nivoaka tamin'ny herinandro teo ho an'ny mpandraharaha anankiray izay mitatitra mamoaka entana. Dia gaga ianao fa mbola hanaovako resaka manokana. Gaga be za raha ny tokony ho izy rehefa misy fraude douanière. Dia olona anakiroa na entité anakiroa ny responsable. Izany hoe ny douane sy ny transitaire. Amin'ny fomba ahoana no afaka madiodio daholo ny douane dia voasazy andoha fito amby roapolo amin'ny zato tapitrisa ny transitaire? Fa na nisy leloka na le heloka tsisy. dia miara-misazy na miara-tsy voasazy. Fa misy mametraka fanontaniana aty amiko hoe fa angaha ilain'ny zareo amin'ny fifidianana ilay vola hanaovana campagne? Sa ve hozy izy manam-bola be io olona io dia afaka anaovana à saisie? Ohatra zany an, za tena tsy te hanonona anaran'olona an fa tsika retraretra zany tonga de kôpy kôpy daholo tsika retraretra an, mahalala hoe iza no resahiko an ary inona le tiako tenenina fa ny ohatra zay raisiko de hoe le fitongilanana amle fampiharana ny lalàna ka izay no teneniko hoe mandrapaha-raoviana no anekentsika an'izany satria dimampolo taona lasa tsika no nanao treize mai soixante douze tamin'ny enimpolo taona lasa tsika mahery an roa amby enimpolo taona lasa no nitaky ny fahaleovantena fa akehitriny tsika mbola ao anatiny izany hoe tany tsy voafehin'ny lalàna ny mpitondra izany hoe raha ny tena marina ny lohahevitra antsika izany dia hoe Madagasikara miaraka amin'ny mpitondra voafehy lalàna, mpitondra tsy maty manota. Fa tokony ho lasa mpitondra maty manota izany. Naninona indray re ity e? Terminé. Miala tsiny fa za zany tsy teknisianina ara informatika mihitsy fa le haute technologie no haiko kokoa le IT si fa tsy ity. Inona ny manaraka an'izay? Ny resakintsika ny fampianarana, ny resakintsika ny fahafahana miasa, ny resakintsika ny fifidianana, efa noteneniko teo io hoe ny zon'ny vahoaka dia zo hifidy sy hanana fifidianana madio tsisy hosoka, fa araky ny tenena hoe ahoana ny hahavitana an'izany? Ahoana ny hahatongavana amin'izany? Fa io nefa dia fepetra, fepetra tsy azo ivalozana hahatongavana amin'izay hoe mpitondra voafehin'ny lalàna, satria raha miditra eo izy ka Mampiasa vola tsy toko tsy forohona anaovana kolikoly, azahoany mividy, tena hoe mividy ambongadiny ny fifidianana, dia rehefa tonga eo izy dia eritreretiny hoe, coffre fort ny kitapombolam-panjakana ary mpiasany daholo ny mpiasam-panjakana ka afaka baikobaikoana sy ampanaovina izay zavatra rehetra tiany ampanaovina azy sahala amin'ny hoe Afindrao aty amiko dolo ny volan'ny Cnaps anaovako asa soa ao amin'ny association-ko. Na afindrao ato amin'ity orinasako ity ny volan'ny commune fa za efa ho tapitra ny mandat-ko. Na afindrao ato amin'ity orinasa ity ny volan'ny Madarail satria za efa hiala tao amin'ny Madarail io. Na hoe afindrao ato anatin'ity orinasa mpanao CVO ity ny vola edina amin'ny covid Fa izaho vao mividy an'ity orinasa mamokatra tambavy ity. Dia izao, izao ny zavatra misy. Io Cnaps io dia azo atao hoe Madagasikara ihany koa. Dia ny vahoaka no mbola angalana ny hetra isan-karazany sy ny zavatra rehetrarehetra azo alaina amin'ny vahoaka dia ry zareo mpitondra tavana fotsiny. Izany retraretra izany nefany no miteraka fahasorenana ho an'ny vahoaka. Miteraka ihany koa miteraka ihany koa fatoriana Ataoko hoe fahakiviana. Lasa mieritreritra ny vahoaka hoe tsy mety intsony ny hitroatra, tsy mety intsony ny hiditra amin'ny politika ary be dia be ny olona izay milaza foana hoe izaho aloha tsy miditra politika e. Maro amintsika izao ireo manatrika ireo hoe izaho aloha tsy manao politika e. Kanefa izaho te hiteny aminareo, Aza menatra, manao politika hoy sisy ny président ny fjkm tamin'ny deux mille dix huit. Aza menatra manao politika fa menatra kosa ianao raha mpanao politika mangoron-karena. Raha hoe ny politika ataonao asa hampanakarena anao nefa ianao tsy hahavita ininona. Izay tokony ho menatra. Fa ny fanaovana politika tompoko dia fandraisana andraikitra amin'ny firenena. Satria ho avelantsika ho an'iza ary ny hanao an izany fanarenana izany satria mila renina ange io firenentsika io e! Iza ny hanao an'azy? Karana vonona be mihitsy izy. Tena vonona an! Tena vonona ny karana hanao an'izany. Avy eo an, ny zavatra manaraka koa dia izao, hirahina ve isika? Sa mbola handehandeha tsirairay, tsiroaroa, tsitelotelo, dia sambosamborina foana, izay iray mivoaka dia izay iray maty, izay mivoaka maty, izay mivoaka maty, izay mivoaka maty. Ny tena marina dia izao, rehefa tonga saina isika, voalohany indrindra aloha fa manan-jo, faharoa inona kay ilay zo, ary izay izany anisan'ny ataonay tena hoe andraikitra raisina ny mampahafantatra Atsika malagasy hoe misy zo isika malagasy a, ary ampahafantarinay tsikelikely araka ny zavatra mitranga io hoe ohatra ity resaka mivoaka any ivelany ity hoe manan-jo hiazy tsika, ary tandremo fa tena zo fototra ny fahafanao misafidy hoe za andeha hiasa aiza ary Efa miezaka ianao na ny fianarana ataonao na ny fandresen-dahatra ataonao na ny atao hoe ny fanomezanao famahaliana an'ireny antson'asa na offre d'emploi isan-karazany eran-tany ireny, zonao izany. Fampahafantarana antsika an'izay zo izay. Fampahafantarana antsika koa hoe ny zo hifidy tompoko no fototra voalohany izany tany tan-dalàna izany ary ny zo hitaky fifidianana madio. Fa aza mieritreritra hoe maika fotsiny tsika deux mille vingt trois, haingana fa efa deux mille vingt deux izao. Ndao haingana, haingana, haingana, haingana. Iza daholo? Iza daholo ireo olona rehetra vonona handeha amin'ny fifidianana? Dia mba tsy hisian'ny ilay ohatran'ny tamin'ny 2018, izaho izao dia anisany, vonona handeha tamin'ny fifidianana, fa rehefa tonga teo amin'ny varavarana dia nanao frein be tena hoe frein à main, frein de pied, frein de tout ce que vous voulez. hoe oka reto satria efa fantatra ny zavatra hitranga raha ohatra hoe raha ohatra izany hoe azo natao ahoana re izany e natao jery todika dia tokony niverina tamin'ny efatra taona lasa isika ohatr'izao a niaraka nanao an'io zavatra atao amin'izao io a kanefa amina Ataontsika hoe fijery mijery lavitra kokoa satria tsy ny fif lisi-pifidianana ihany ny problème ao an! Fa eo koa tsika mila mametraka hoe fa ny mpitondra antsika moa zany ahoana ny atao anazy? Ahoana ny atao ho an'ny mpitondra izay manitsaka hatrany ny lalampanorenana ary ny lehibe amin'ny lehibe an'i lehiben'ny Fitsarana Avo ny Lalampandrenana mihitsy no miteny fa nohitsakitsahana ny Lalampandrenana dia vita eo ilay izy. Azonareo ve? Raha anatin'ny ao anatin'ny firenena izay misy fanitsahana lalampanorenana dia inona ny vokatr'izay? Inona no tokony ho vokatry ny fanitsakitsahana lalampanorenana? Izay. Satria io fitsarana avy momba ny lalàmpanorenana izay tokony hiaro ny fampiharana ny lalàmpanorenana sahala amin'ny anakandriamasony tsy miaro ny lalàmpanorenana. Miteny fotsiny izy hoe. tsy manaraka ny lalam-panorenana eo dia lasa izy mody ohatry sept ans mandat-ny izany hoe fito taona izy tsy azo asorina teo inona mahatonga azy mbola hieritreritra hoe sao dia asorina ahako ra fa izany koa aloha misy e ny fomba natongavany teo dia fahafantarana olona mahafatapatatra ny Manga vato, manga fotsy, manga maitso. Mahafantatr'ol, menamena, voasary. Mahalala voankazo isan-karazany izany. Dia. Tonga eo amin'io toerana io an, dia rehefa tonga eo dia hadino hoe aiza aty kay fito taona ny eto tsy afaka sorona. Fa raha mahatsapa an'izay ary za zany eto te hiteny mihintsiny. Enga anie za ho henon'ireo mpikambana ao amin'ny HCC ireo ary raha tsy henony an dia mba ampitao any amin'zareo any fa tsy maninona fa tena mba mila heno hoe e! Taminareo hilatsaka ho fidiana mpikambana ny HCC no nila nanao izay ataontsika hoe fandresen-dahatra sy inona filazana izany? fisolelafana rehetra rehetra izay azonareo natao mba azahoana an'ilay toerana. Fa rehefa tonga eo nareo dia an'ny vahoaka. Hiaro ny lalampanorenana, hiaro ny fifidianana, hijery ny fampiharana ny lalàna rehetra ao a Madagasikara indrindra ny lalampanorenana. Izay rehetra mandika ny lalampanorenana dia ahafahanareo mandray andraikitra ka nahoana are ianareo izay antoky ny fitsarana mahaleotena no tsy manao ininona? Ho tapaka ve ny karamany? Ah. Tsy le karama zany ny atahorana fa le ka le seza efa tsy afaka teo mandritra fito taona. Dia izay mihitsy no mahatonga antsika miteny hoe lasa ny fatahoran'ny carrière ny nanefa ny carrière nefa membre ny HECES mandritra ny fito taona ary ao anatin'ny lalàmpanorenana dia milaza fa miavaka mazava tsara ny fitondrana mpanatanteraka, executif, ny fitondrana mpanao lalàna, législatif, ary ny fitsarana ny fahefam-pitsarana na ny judiciaire, pouvoir judiciaire, izay ny Haute Cour constitutionnelle na ny Fitsarana Avo momba Lalàmpanorenana no miaro an'izany. Ary io Fitsarana Avo momba Lalàmpanorenana io tompoko a no fitsarana fototra miaro afaka mametraka an'izany tany tan-dalàna izany. satria io no afaka mitsara ny tsy fanajana ny lalampanorenana ka ny tsy fanajana ny lampanorenana ataon'ny mpitondra dia heloka faratampony. Ankoatra ny haute cour de justice izay tsy hitako loatra ny zavatra ataony ary nandritra izay fotoana nipetrahany teo izay an, tsika angamba mbola tsy naino sa nareo efa naheno? Efa naheno ve nareo hoe hoe namoaka didy na hoe nanao nanao fitsarana ny haute cour de justice? Mbola tsisy e. Satria ilay ministra izay ni demissionne tratra nanao corruption izay nia- nametra-pialana fa nanao kolikoly aza hatramin'izao, Tsy hitantsika hoe notsarainy ny Haute Cour de Justice ve ireo minisitra izay nanao kolikoly tamin'ny resaka bonbons sucettes? Ireo minisitra izay nikirakira ny volan'ny Covid? Grave izany. Heno ny zareo zao ka. Aza mataotry nareo fa misy maheno. Jereo tsara aza gaga nareo raha amin'ny herinandro an. Iny fa hanao mouvement kely izy zany hilaza hoe zay ty fa hanomboka hiasa ny haute cour de justice. Satria za dia miteny aminareo fa na dia vitsy ohatr'izao ary tsika ireo olona tsirairay eo. Nefa tamin'ny voalohany izy nilaza hoe dimy amby roapolo, oh non, dimampolo miliara hozy izy ny manao an'io. Dia milaza izany hoe tsy manam-bola an'izany ny fanjakana. Fa rehefa hanao téléphérique isika, dimy amby efapolo amin'ny zato millions d'euros moa sa dollars, cent quarante cinq millions d'euros, mahita antsika hozy izy. nefa ny cinquante cinq milliards d'ariary Gaga koa io le lazaiko hoe mody miteny izy. Naheno antsika hoe handeha hanao conférence momba ny tany tan-dalàna dia avy izany ny filohan'i Madagasikara ankehitriny milaza hoe tena misy kolikoly ao amin'ny fitsarana. Fa za zany te hiteny anazy hoe tsara rehefa ohatra ianao ka manomboka mahatsapa satria ianao ataonao efa matory mitsangana tao na manao maso be tsy mahita na manao inona moa ny filazana azy raha fotsy be tsy valam-pandro hozy izy ny fitenenana fantany fa izy efa tsy anao Efa teneno kisa kely madama Rafotsibe a! Aha! Tsy valany izy. Zao izy zany milaza fa misy ao. Dia miandry tsika zany hoe hanomboka eto ve tena hiova ny fihetsika. Saingy efa fantatsika fa. fihetsiketsehina fotsiny izany sy fitenitenenana fotsiny izany amoahana gazety fa ny iainantsika isan'andro tompoko dia mbola mpitondra tsy maty manota, vahoaka voaporitra sady tratry ny hery famoretana. Inona izao ny hitranga amin'ny herinandro iny? Iza indray no voasambotra? Iza indray no voasakana rehefa haneho hevitra? Iza indray no. Hosazian'ny fitsarana amina lamandy tsy toko tsy forohana hanamboarana hanamboarana liste électorale. Ie, fa raha tsy atao an'izay zareo izany dia tsy hanao mihitsy. Fa efa tamin'ny deux mille dix huit tsika tamin'io praiminisitra io no niteny hoe ovay io liste électorale io. Amin'ny fomba ahoana moa izany an, aiza eto an-tany no ahitanao liste électorale folo tapitrisa ny olona voasoratra dia ao anatin'izay folo tapitrisa izay an, iray tapitrisa, un million deux cent mille, izany hoe efa mahatratra roa ambin'ny folo isan-jato ny doublon na ny miverimberina. Ary tsy doublon ihany fa misy triplon, quadriplon, misy miverina hatramin'ny imbalo. Dia aiza zany no no anekena an'izany? Za tena miteny aminareo an, na ovana ary io liste electorale io mbola manahy an, manahy aho hoe mbola tsy azo antoka le mivoaka eo satria nahoana? Le olona manao azy anie no tsy azo antoka e! Ary lesy anie tsy hoe tsy hoe erreur matérielle na hoe zavatra fahadisoana tsy nahy e! Fa le izy anie zavatra natao fanahiniana e! Ka ahoana zany no atokisantsika hoe rehefa ovana io de hety ny zavatra ataony? Ny hety tokoa le fifidianana, ndao amizay deux mille vingt trois mihazakazaha daholo. De ny tena loza rehefa tonga ny deux mille vingt trois de ity le fitsarana avy momba ny lalàmpanorenana nolazaiko teo hoe tsy mandray ny andraikiny ity. Hiteny ve izy amin'izay fotoana izay rehefa miteny ianao hoe ny soska tary an'ana sy tary an'ana sept mille bureaux de vote fictif? Dia hozy izy hoe ao anatin'ny roa andro izy no mamaly ny fanontanianao fa na na dia hamaky an'io na dia ataoko hoe hanamarina an'io sept mille bureaux de vote io fotsiny aho tsy vita roa andro. Fa tonga dia hoe roa andro aoriana an'izy miteny hoe azo raisina fa tsy mitombina ny fitoriana. Inona no miteny amintsika izany fa io fitsarana amin'izao io dia azo tsikitokisana? Io moa dia efa tsy teneniko intsony. Milaza ny ceni izay mikarakara ny fifidianana hoe nisy Misy kara-panondro iray tapitrisa mitovy numéro. Dia ao anatin'ny lalàna mikasika ny fifidianana ao anaty code électoral dia mazava ny mazava ny lalàna hoe izay olona manao hosoka ao amin'ny fifidianana na mampanao hosoka amin'ny fifidianana dia voasazin'ny lalàna roa taona ka hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina sady tsy mahazo milatsaka intsony. Mihatra ve io lalàna io? Hihatra amin'iza izany io lalàna io? Ny olona izay nanao hosoka sy ny nampanao hosoka. Izany hoe ilay olona mampanao hosoka dia ny olona izay, raha amin'ny teny frantsay dia hoe à qui profite le crime. Iza no nampanao azy? Ka raha zao zany andeha indray koa le fampanaovina hosoka de iza indray ny ahazo tombotsoa amle izy an? de reny olo reny tokony voasasy roa taona ka hatrany dimy taona hatrany maizina sady tsy mahazo milatsaka intsony mandrakizay de inona ny ato inona inona zany ny antenaintsika raha ohatra ka mbola tsy ovana daholo zany na tokony manakarena olo Madagasikara fa mahantra mpitondra tia tanindrazana. Samy izany manao fanambadiam-boalavo izany dia samy mikepoky ny azony. Re- eh, efa efa te e- hitako efa te ha- handray anjara mafy nareo an te hametraka fanontaniana mafy aho sady dia efa ho tapitra ihany koa ny famelabelaran-kevitra izay ataoko satria tena marina fa za te hampita aminareo na dia nitanisa ny zavatra tsy mety ary aho teo an na dia hoe nametraka ny atao hoe Nasiana famaritana inona avy izany ireo zavatra tsy mety izay no atao hoe fanombohana amin'ny fijerena hoe inona ny olana, identification des problèmes, mba ahafahantsika mahalala fa voalohany indrindra mila fanapahan-kevitra io firenentsika io ny hidirana ao anatin'izany fandraisana andraikitra politika izany. Faharoa, mila olona. tia tanindrazana, madio tanana, madio saina ihany koa ary tsy mieritreritra ny hanan-karena amin'ny fitondrana fa ny hitrandraka ny harenam-bahoaka ho an'ny firenena. Satria tsy normal ny vahoaka malagasy mahantra indrindra nefa ny firenena malagasy manan-karena indrindra. Isika ao Madagasikara manana volamena amina millions de tonnes. Na izay fotsiny ary dia tokony efa ampy hampanan-karena ny vahoaka Malagasy. Manana diamants tsika vao misondrotra ao à Diego. Manana pétrole tsika efa trandrahana any Atsimiroro. Tsy gaga ve tsika hoe fa aiza kay zany ny tsika zany pays petroly e! Tokony ao anatin'ny OPEP zany tsika fa ahoana tsika no toa tsy tsisy tsisy vokany amin'ny fiainam-bahoaka izany zavatra izany. Efa nitenenina fotsiny hoe efa nampidinina ilay vidin'entana dia nampidinina eo ambany ilay vidin'entana. Ka izay izany no ilazako hoe nahatonga anay nanentana anareo izahay ao anatin'ny Association pour le droit et développement de Madagascar, ny ADM, Antoky ny zo sy dingam-pandrosoana ho an'i Madagasikara, ny manasa anareo handray andraikitra ary androany dia afaka miditra ho mpikambana izay te hiditra mpikambana ao anatin'izany association izany. Misy moa aminareo izay efa tazana eo, fantatra efa mpanaraka anay isan'andro, izay efa manana ny association-ny avy fa izahay dia vonona foana hiara-hiasa amin'ny rehetra rehetra ary araka ny teneniko mila firaisankina ny Malagasy. Mila fiaraha-mientana ny Malagasy ary mila fampiraisana ny hery retraretra mba andeha amin'izay tanjona iraisana dia ny fametrahana an'i Madagasikara ho tany tan-dalàna izay. Zao ara dia omentsika anareo rehetra izay manatrika manana fanontaniana ny fitenenana fa dia isaorako anareo avy hatrany naharitra niheno anah tanatin'izay fotoana fohifohy lavalava izay. Mianto-tena. Betsaka ny lalana nodiavina ary amin'izao taonana izao izay tsy lazaiko aminareo dia tsy dia hoe godraga be akory fa mbola afaka manampy ny firenena angambany. Tsy voatery amin'ny hery, tsy voatery amin'ny sandry fa amin'ny saina. Izay izany no tiako voalohany ho lazaina aminareo. Rehefa naheno ny resadresak'i Madame Fenohasoa Herinaivo teo aho izay lazaiko eto fa mijery anao isaky ny herinandro aho angambany farafahakeliny tato ho ato dia betsaka ny zavatra ambaranao mikasika an'i Madagasikara ary tsy ianao irery no milaza vaovao mikasika an'i Madagasikara fa betsaka ireo influenceur sy olona mamoaka hevitra momba an'i Madagasikara, tsy voatery politika. Mety ho sosialy, mety ho momba ny fampianarana sy ny sisa Ka ho ba raha bangoina tokana dia hoe ity titre ity hoe Association pour le droit et développement de Madagasikara dia mangony fotsiny aho amin'ny zavatra mitranga any. Teo aho izao dia inona moa no teneniko teo hoe ny karana. Azonao? Raha ohatra hoe asiako titre io hoe karana droit et développement de Madagascar dia miova manana cerveau iray aho izany dia lasa ny anankiray droit an'ny karana ny anankiray développement an'ny karana ohatra izay vue izay a ananako izay le vue anankiray indray izany dia hoe malagasy droit malagasy développement eo izany tsika ny zavatra mipetraka any Madagascar amin'izao fotoana izao tandremo fa tsika tsy masiky tsika Tsy masiky tsika Malagasy. Mitandrina anle fandriampahaleman tsika. Am zao fotoana zao nef tsika ny olona masiaka am tsika. Tsy mitandro fandriampahalemana mitsy ny olona refa mieritreritra hoe otrinona ny vola miditra aminy refa mangalatra izy, maka ny sisis tany, maka ny ao anatiny tany, maka ny rivotra sy ny retra retra de ny Malagasy a tena mitomany fotsiny izy. Latsaka ny ranomasony a Vitsy kely ny mahay karate amintsika a! Fantatry ny frantsay tsika fa tsy an'iny tsy an'inona. Vao proposer-na kely cent euros a dia mikobona ny vavany. Fantatry ny amerikana tsika fa olona tsisy ilana azy tsika. Tsisy ilana azy tsika amin'ny amerikana, tsisy ilana azy tsika. Ny russe izao no tonga any amintsika moramora miteny hoe nareo ange kay te handevozin'ny olona hatrany amin'ny aty fanahanareo e! Izay ny zavatra misy any Madagasikara. Ilay malagasy izany a! Raha ohatra mandinika an'izay akaiky dia miteny hoe tena marina izany. Zao zany ny zavatra tiako lazaina, raha miteny tsika hoe tena marina zany an, dia zao ny ahako ny proposition-ko voalohany, amin'ity fifidianana ho avy ity an, dia tsotra fotsiny, mila drone tsika anaky folo any Madagasikara, mitety ny renivohitra misy ny grands electeurs rehetra rehetra, ny tiako lazaina amin'ilay grands electeurs dia hoe ao amin'izay misy ohatra hoe mihoatra ny mille mille electeurs ohatra, kintana be zany. Enao hoe diaspora aty aty frantsa na any etats unis na any chine na tsy fantako tsony an, de afaka tsika manao cotisation quatre euros par par individu personnel mandritra ny hatramin'ny decembre deux mille vingt trois sur fa vitantsika izany. Aza mionona fotsiny amin'ilay hoe tena vonoan'ireto tsika. Za dia miala tsiny a! Tsika gasy zany tena, za aloha tsy mahay karate a! Fa na izany ary aho mba manan-tsaina kely ihany. Dia hoy sahiko hoe raha ohatra misy drone de surveillance, surveillance de l'élection, raha misy Raha ohatra koa tsika manambola satria ataoko hoe manana les cotisations alefantsika any Madagasikara any amin'ilay tanana madio araka ilay lazainao teo an, dia mety angamba tsika hanana surveillance, contrôle hoe mafimafy kokoa eo amin'ireny le bureau de vote izay tena enjakenjan'ireny ao amin'ilay fangalarany dralahy izany Tsika zany tsy anao hoe nareo mamely anay foana, zay tsy afaka mamely anareo satria zay tsy manana, i Ravatomanga mit manindry anay, i ny sinoa manana an'zao, fa zao alefantsika le izy hoe surveiller tsika le izy a, lasa tsika makany amin'ny bureau international mikasika an'zany zavatra zany a, lasa tsika mikôtikôty an'i Russie a, lasa tsika mikôtikôty an'i Chine a, lasa tsika mikôtikôty, zao zao zao tsika hoe Hatreo ity fifidianana ity fa tena henjana be aminay satria izao an, izay tena efa efa efa ohatran'ny efa maty daholo izay. Izay izany no tiako lazaina. Azonareo? Tiako lazaina izany hoe aza manao an'ilay hoe tena tsisy azontsika atao intsony. Mbola misy azontsika atao an, fa izao no tena olana fotsiny hoe vonona ve tsika, ankoatra an'ilay tenin'i Madame Hery Soaerinaivo teo hoe tsy hoe hanaiky, tsy hoe hanao sonia hoe mpikambana sy ny sisa fa hoe Za zao manana quatre euros ato de alefako le izy hoe hividianana anle drone. Azafady tsy mba mba fofohezo kely fa mbola betsaka ny mangataka fitenenana. Zay ary, zay no tiako lazaina fa de misaotra indrindra anareo a. Dia misaotra anao indrindra tompoko nametraka an'izay soso-kevitra izay ary omena an'i Madame Fanirisoa Ernaivo ny fitenenana. Raisiko ohatry ny hoe tsy fanontaniana angamba ilay anao teo fa soso-kevitra an! ary tena isaorana be dia be satria anisan'ny ao anatin'ny programan'ny ADM mihitsy an, ny hanara-maso ny a alohan'ny fifidianana sy mandritry ny fifidianana, na mandray anjara na tsia amin'ny fifidianana dia ao anatin'izay an, dia misaotra indrindra anao amin'izay soso-kevitra izay omentsika an'ireo izay nanangan-tanana ihany koa ny fitenenana. Ndra zetivetika ary any Monsieur Tovo Ratovoarisoa dia avy eo Rayan dia Manitra. A, miarahaba antsika rehetra izany an, ny tenako Tovo Ratovoarisoa dia mpiara-pitolona amin'i Fanirisoa, membre an'ny RMDM. Efan'esoa moa izany sady tsy vitan'ny hoe ADM fa lehiben'ny mpanohatra aty Frantsa ihany koa. Betsaka ny resakintsika momba an'ilay hoe ary ny hevitr'i Ranamana Tatsy hoe ho tokony ho arahana io fifidianana io. Tena eo am-pieritreretana an'izany tokoa atsany izahay amin'izao fotoana izao satria eo amin'ny vingt sept mille, vingt huit mille eo ny isan'ny bureau de vote. Raha ohtra hoe manao cotisation tsy mety ho quatre euros akory fa mety mbola latsaka izany raha hoe tena hanao daholo tsika ary raha tsy tena hanao daholo koa moa ny rehetra fa misy mille malagasy fotsiny tena mba tompon'andraikitra hoe tena vonona raha ohatra hoe efa nicalculer-nay ilay izy raha ohatra hoe manome eo amin'ny billet anankiray mankany Madagascar fotsiny dia afaka mametraka olona isaky ny bureau de vote isika ary iny olona iny an afaka omena fitaovana hoe omena telephone maka sary hifanarahana amin'ny pdf koa hoe ao anatin'ny lalàna ny fifidianana izany izay ho apetraka hoe alohan'ny misokatra manko ny bureau de vote an dia misy ny Euh inona moa izy teo oh, taratasy ifanarahana jerevana daholo hoe ireto ny liste ty ny urne misy procès verbal zany a d'ouverture alohan'ny fividianana dia ireto ny liste mbola tsisy nanao sonia ireto ny anona dia azo alaina sary a azo azo arahana Dia rehefa mandeha ny fifidianana dia azo jerevana ihany koa ilay encre indélébile satria misy olona mifidy amin'ny toerana intelo, in, efatra, tsisy vérification izany ilay mandrotsaka amin'ilay asiana an'ilay manisy encre dia hita hoe efa mifidy ianao izany dia tokony tsy hifidy intsony. Dia amin'ny farany koa rehefa tonga ny faran'ny nianana dia misoratra eny amin'ny tableau ny résultat. Tsy mbola eo izy ny manova an'ilay résultat a! Iny mbola mandeha. Raha ohatra moa izany ara-dalàna ilay bureau dia mandeha ny résultat dia atao ny procès verbal dia eo azo alaina sary daholo ny membre bureau de vote a, manisy sonia tsirairay avy a, ary alaina sary ny tableau a, hita ny procès verbal dia iny a, raha ohatra vitantsika ilay izy dia afaka tonga dia mandefa any amin'ny QG, mety hoe any Antananarivo izany a, tonga alohan'ny ceni izany ny résultat antsika, fa ny tena fanovany an'ny fiv ny élection zany dia ry miala ao am bureau de vote ilay izy dia hoentina any am commune dia efa manana procès verbal hafa ry zareo any aminazy any efa soloina daholo ny résultat dia tonga any am commune ilay izy na tonga any am district efa miova ilay résultat ka raha ohatra isika manana an'ilay preuve hatrany amle voalohany hoe ty ny résultat tao amin'io bureau de vote io an Tsy afaka intsony izy a, sady manisony eo daholo ny membre bureau de vote a, azo alaina sary eo daholo izany rehefa tonga ny farana ny bureau de vote, farana ny fifidianana, azo alaina sary eo daholo ny résultat any amin'ny tableau, ny résultat an, ilay olona tsirairay manisy sonia, dia iny a, amin'ny teknolojia amin'izao fotoana izao a, azo tonga dia hoe iny ny résultat taty aminay, Vingt sept mille vingt sept mille bureau de vote a! Vitantsika izany a raha tena hanao tsika, mila olona arivo fotsiny tsika tena vonona hoe hanolotra satria raha atao ny calcul a, raha ohatra moa izany mille euros izany ny bureau NB anankiray a, mille euros zay mahavita afaka mi-parrainer bureau de vote roapolo ianao, Nankany amin'ireny carrière ireny mijery volamena, mijery vatosoa, mijery carrière. Tena manankarena i Madagasikara fa tsika no tena vendrana. Zao no teneniko a, ny volamena dia devise. Raha ohatra ny volamena tsy azo exporter-na fa tsy maintsy vidin'ny banque centrale, Mety tsy haiko hoe ny banque centrale zany mividy an'le devise ary ny malagasy eto tokony mahazo manao volamena satria an orin dry zareo fotsiny efa misy réseau manko ny karana fanaovana volamena efa manana collecteur izy misy olona dia ireny dia ireny tsy sakanan'ny gendarme fa ireny efa tonga dia efa tsisy manakany ireny an mandeha moto izy mandeha ny izy dia maka dia rehefa tonga any amin'ny toerana volamena nareo dia misy An'arivony, indraindray ary tena arivo maromaro mihitsy no mangady eo dia mahazo un gramme, zavatra kely ao anatin'ny roa andro, telo andro dia misy mandroaka. Ry zareo an no manao ny vidiny, ilay olona mpikolekta izany. Ireo olona ireo tsy manana fandanjana koa, mbola angalarin-drizareo amin'ny lanja. Izany hoe tsy mahafantatra akory ny hoe firy grama iny na firy grama fa izay lanjain-drizareo dia iny ny volanao dia lasa dia ry zareo no manangona azy an, Dia tonga Antananarivo izy an, dia tsy mba mankany amin'ny banque centrale iny aho fa mankany amin'ny banque à l'extérieur. Izany hoe ilay devise tsika mihitsiny izany no mivoaka. Tsika tsy mila manao exportation akoriny an, dia efa manana devise raha ohatra amidy ampidirin'ny banque centrale. Ny estimation-ko an, any amin'ny dix tonnes par an any an ny volamena mivoaka Madagascar. Raha equivalent ana devis zany any amin'ny cinq cent millions de dollars. Somary azo hofezy kely le raha azo atao Monsieur Ratovoarisoa satria mbola betsaka ny tendenjy raha fijerena. Zay zavatra zay fotsiny zany an dia efa mahafaka antsika amin'ny problème raha ohatra tena hoe tsy mahazo mivoaka ny devis fa vidin'ny banque centrale amin'ny vola malagasy zany hoe tsy mila devis tsy mila manao exportation na lavanie tsika dia efa manana devis iny devis iny Dia izay fotsiny izany an, fa le devise ilain-dralahy anaovan-dralahy tsolotra any avelany an, satria izao vidy entreprise any avelany ry zareo an, dia hainareo ihany rehefa mividy entreprise any afrika izy an, dia tsy maintsy manao tsolotra dessous de table, dia mila volamena izy an, amena an'le tompon'andraikitra any, dia fantatrareo iza no manao an'izany. Misaotra indrindra Monsieur Ratovo an. Misaotra an'i Monsieur Ratovo Arisoa tamin'izay fanamarihana nataony izay. Tsy hanin tsy haninona ny malagasy miala tsiny an! Na tsika rehetra eto zao samy malagasy fa tena amaivanin ny olona tsika e! Tsisy vidiny zany tsika sady kanoso tsika no matahotra tsika no efa malemy tsika na ara tsaina na ara batana na ara bola ny any sisa hery tsika zany dia le harena kibony tany zay andrasan reto matanjaka reto fotsiny hoe iza ny hihinana azy zany e! Ka amin'ity deux mille vingt trois ity kosa tompoko, marina izany an, nazavain'i Tovo teo hoe ahoana ny fomba entina hiadiana an'ilay izy. Ilay Akila moa izany dia tena hoe ohatran'izay nazavain'i Tovo izay ihany koa ny hanazavany hoe ahoana ny hinanantsika an'io hiverenantsika hibatana indray ny hala-bato sy ny hifehezana an'ilay izy izany. Ny any azo eritreretina izany tompokolahy sy tompovavy angamba dia tokony efa hivonona mantsy isika isika izay mbola manana manana herin-tsaina sy herim-panahy hoe ahoana no atao raha sanatria ary ilay izy ahiana io indray fa naharesy hono ilay le jiolahy tena tsy manaiky kosa e tsy lasa tsony eo tsika mila mijery na hisy ra mandriaka ary. Na hisy ra mandriaka ary. Aleo miditra amizay ra sanatriaviny vavaladinin'i lela. Marina mihintsy zany. Aleo misy ra mandriaka satria izay foana nitondrany azy tamin'ny deux mille dix huit izy efa nandrahona anizay nividy basy amatafondro izy Raha azo atao dia iangaviana mba ho fidi-pitinina ny fanontaniana, fidi-pitinina ny tenenina ary mametra fanontaniana fa izao ny fotoana. Za angamba aloha dia hilaza hilaza ny tenako hoe mpianatr'i Romania aho, mivoaka tany Romania aho, Dia saika dia hipetrahana ny ny teny hoe na hiasa ho an'ny tanindrazana. Hoy izy ry zalahy hoe any Ambovombe ialahy no miasa voalohany. Dia voa miakatra miakatra ah dia na dia ny lasa lasa niverina teto Frantsa ah dia nanao nanao matematika tonga Tonga tonga de navita doctorat ry Arly vita fa vita tsara daholo le zavatra natao tsika za tsy d'accord amle amle filazana hoe tsy mahay ny gasy ze rehetra nandalovako ah misy gasy foana tete de liste major de promotion fa tsy takanle resaka hoe tanintsika tsy mahantra za hoe mahantra Hoe mahantra nefa ny hoe manankarena koa tsika ao amin'ny ao amin'ny sous-sol sy ny karazany. Zavatra roa no tiako tenenina eto, manahoana moa amin'izao fotoana no tiako lazaina misy misy zavatra any amin'ny faradofay iny, ny rano fisotron'ny olona lasa contaminé amina plomb sy Zavatra hafa tsy fantatro hoe inona. Dia ilay olona izany tsy afa-manoatra fa tonga dia misotro ny rano maloto, maloto, misy misy misy zavatra manapoizina ny tenany. Ahoana ny amin'izany? Efa betsaka ihany ny olona niteny hoe aa tsy tsy rariny io, ohatran'ny dia tsy nisy tohiny hatramin'izao. Faharoan'izany, eto aho mahita ny Ireo manam-pahaizana misy mahay miteny anglisy eto tena mpampianatra au niveau ny université eto amintsika eto. Misy misy mahay miresaka kabary, leba sy ny karazany, mahafantatra fa na manahoana amin'ny amin'izao fotoana izao ve Misy manao ve tsika ohatrany hoe groupe de travail a za zao amin'ny niveau an'ny matematika manao de alefa any aho de manao sujet zero de erahana erahana jerena eo aho de alefa any aho de mpampianatra matematika gasy no mandray an'ilay izy ary manaparitaka an'ilay izy eran'i Madagascar izay ilaina tompoko. Misaotra. Misaotra indrindra tompoko. Ya. Fampiatsahivana fotsiny an! Ny lohahevitra dinihantsika androany dia hoe Madagasikara ho tany tan-dalàna. Raha azontsika atao an! Ny ijoroako eto izany dia ao anatin'ny vondrona RMDM Diaspora no misy ahako an, miaraka amin'ny ry Ramatoa Filoha Fanirisoa Erinaivo. Ny ahy izany tsy hoe fanontaniana loatra no tiako apetraka fa fanolorana hevitra izany. Ilay izy moa araka ny fiteniny hoe Ny hevitry ny maro mahataka-davitra ary tena matahka-davitra tokoa satria hevitra entina hialana amin'ny fahantrana any Madagasikara kanefa dia lasa lavitra, tonga taty amintsika aty Adilambato aty amin'ny iray alina kilometatra aty no hevitra, efa maromaro ihany ny hevitra naposaky ny namana teo, ry Tovo, ry Rian, ry Manitra sy izay mbola tsy hitako maromaro teo. Ny ahy izany no tiako lazaina amin'izay resaka hoe ny hevitra mahataka-davitra izay dia izao, Tsara ny hevitritsika aty Adilambato fa tsarovy fa misy ihany koa ary misy indrindra ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao fikaonandoha pirenena na koa hoe concertation nationale ny fiantsoana azy, tsy conférence an, misy antony mahatonga miteny an'izay fa concertation nationale fikaonandoha pirenena izay iarahan'ny rehetra. ny mpanohitra ary koa nanasana an-dry zareo ho mpitondra fanjakana. Ny antony dia tsotra ihany hoe andeha re hiaraka i Kondo tsika mba tsy hisian'ny krizy miverimberina intsony. Marina loatra ny lazain'i Tovo, nanao kajikajy izy teo hoe raha mily olona arivo fotsiny tsika aty Adilambato dia efa manome vola ohatran'izao, ohatran'izao, ohatran'izao dia afaka manarina an'ilay fitondrana kanefa Mahay mazi ireo olona ireo, mahay mamadibadika ireo. Ka amiko izany tena marina ary rariny tokoa ilay fikaonandoha pirenena izay ataony an'i Madagasikara mba tsy hiverenan'ny krizy intsony. Io izany an tsara hoe iarahantsika Malagasy ray manontolo na atoko inona izy na atoko inona izy, andao re Alao hery, manainga mavesatra ny rehetra, ny any Madagasikara, ny aty Andilambato, hiaraka hijery hoe ahoana marina ny tokony atao mba hisorohana ny krizy miverimberina. Izay ihany tompoko fa dia mangataka ny hevitra Ramatoa Filoha Fanirisoa Ernaivo hilaza ny heviny mahakasika amin'izay. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra Monsieur Bruno Rabenandrasana. Marina tokoa fa misy ny fikaonandoham-pirenena izay misy any Madagasikara ary efa nisy talohan'izao koa ny fangalan-kevitra maro. Io moa ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona ary indrindra indrindra araka ny teninao teo ny hevitry ny maro mahataka-davitra ary ny raharaham-pirenena dia raharahan'ny rehetra rehetra, ny Malagasy rehetra na any an-toerana na aty ivelany. Ka izahay dia manentana antsika ary miteny koa hoe mila mandray anjara mavitrika na dia isika aty Andilambato ara satria amin'izao efa mandroso ny teknolojia, afaka manao fandraisana anjara amin'ny alalan'ny zoom sy ny ny teknolojia isan-karazany, afaka mandefa solontena. Mandeha any an, ary ny ADM manokana dia manana solontena, manana solontena eraky ny faritany any Madagasikara, mandray anjara hatrany amin'ny hetsika izay atao, amin'ny fikaonan-doha izay atao, ary izahay dia tena hentitra mihitsy amin'ny fampitana ny hevitra izay hoentina hoe Tsy manaiky isika ny hiroso amina fifidianana raha tsy mazava ny fepetra sy ny fifampitondrana ary iza no manao izany. Za Foxy ny anarako a, artiste rock mandeha eran-tany. Vao avy any Dago mihitsy aho zao a, vao vao haingana kely, vao iray volana fotsiny zay a. Bloqué tany aho tamin'ny, bloqué tany aho nandritry ny roa taona noho ny covid. De ny tiako ho lazaina ny anah tonga de tac au tac satria zah maha artiste anah ako de tonga de mahita ny zavatra tonga de ohatran'ny hoe efficace zany momba ny fifidianana satria zah nanao propagande tany ary nanatrika ny fifidianana nahita an'i madame Fanirisoa tsara mihitsy aho tamin'ny alina tamin'ny adiny tany ee de zao Ka inona zany ny zavatra tena tokony ny tanjona amle izy a de ny te atonga amle hoe vingt pour cent contre quatre vingt pour cent any izy a no sarotra ny mangala bato raha ohatra vingt pour cent contre quatre vingt pour cent ny zavatra tena atongavana amze nefa de zao ary eo maha artiste anahako Tsika ny any Malagasy ny Madagasikara ny tanora tanora valo ambin'ny folo taona ohatranay be dia be ary be dia be ny tanora tsy tsy marandraraha politika raha ireo tanora ireo fotsiny no mandray anjara daholo de tonga de vita io tonga de vita io za rehefa miresaka amin'ny tanora rehefa manao rehefa manao ny concert ko a miresaka amin'ny tanora tsy mandrara ry zareo inona no teneniny anao hoe mila anona aa ny fiainako ajakiniko amin'ny Andriamanitra maty elah zay le izy ka le tanora no tiako tenenina mihitsy zany le info ny info tonga dia hoe ny fo izany hoe tsy mila manao info e, ny izy manao info isan, ny izy na mandainga be androany ara dia be dia be ny tonga dia mino azy, tonga dia manaraka azy hoe an nareo, za za miteny anareo an, ny cousin-ko an, ny tao amin'ny fianakaviana tao an, nisy pro tsy fotondrana fa pro hafa, fa nony tonga ny fitondrana naheno an'ilay anona izy an, tonga izy dia nivadika izy naheno an'ilay velirano, Niady mihitsy zay teo. De ohatran'izay zany le izy, zany hoe le le le le tanora tsy ampy info, zany hoe info information tena ilaina am'le hoe info a, tonga de le atao ohatran'ny hain'ny zareo e, atao tonga de inona moa nataon'ny zareo tamin'ny tamin'ny an'iny, mila accusation zay hozy izy hoe zao sy zao sy zao, tadidinareo zay? Mila accusation zay hoe i Anna nanao an'izao. Dia ohatran'izay koa ny atao amin'zareo. Izany hoe tsika mandefitra loatra. Efa tenenina foana moa izany hoe le any aty amin'ny amin'ny DRM aty mandefitra loatra. Za tena mahita an'izany mihitsy. Tena mandefitra loatra ny tsika. Ary ny fandeferana izany tsy ilaina intsony izao raha ohatra ka te handresy satria tonga dia le vingt sept millions no mihinantsy fihinana. Mbola mitohy foana zany zay. Ka le fanombana fomba fanaovana anle info zany a, avoaka daholo ny info retraretra ho an'ny tanora, ny tanora no tena kendrena satria le tanora tena jamba. Zay. Zay aloha fa mbola be dia be fa laniko eto tiana telo taona re ny hiteny eto. Misaotra anao Andriamatoa Foxy nandray ny fitenenana dia faly mahafantatra anao aho. Dia ny joroko eto dia par rapport an'ilay zavatra notenenin'i Fanirisoa teo sy ny tenenin'ny artiste namantsika teo satria tena mitombina mihitsy. Ok, izay ity fanetren-tena lava ity. Ilaina ny mijoro amin'ny maha izy ny tsirairay, na inona ianao na inona. Ka ny hafatra tiako hampitaina izany amintsika sy ho an'ny rehetra rehetra, indrindra fa ny diaspora, hoe rehefa misy antoko na vondrona manao zavatra dia ilaina ny mifarimbona. Tsy hoe fahatongavany eto akory dia hoe lasa ADM aho ohatra, tsy any, fa ilaina no mifarimbona satria izay mihitsy ilay conférence nationale, izay ilay base tokony iraisan'ny Malagasy rehetra. Rehefa misy manao zavatra dia miray hina. Amin'ny fomba ahoana moa no andresentsika raha ohatra ka tsika ary samy mifampisaratsaratsaraka? Zay no mahatonga ny karana nareo vahiny a zay misy ny olona tsara an karana tsara an misy ny vahiny tsara fa misy an reo manaroroatra zay efa tsoran'ny malagasy zay ary zay zavatra zay tokony ho vatsika mihintsy isika zany an aty ivelany aty adilambato an no tokony ho fitaratra ary zay an amiko ho anjara biriky ho entin'ny diaspora akoatra ny zavatra efa notenenin'i tovo ratovoato zay mitombina amin'ny resaka kajikajy ahafahana mandresy amin'ny taona manaraka fa alohan'izany rehetra izany Dia aleo aloha miray hina, miray saina, mieritreritra tsy ny tombontsoa manokana fa ny tombontsoan'ilay firenena. Ny vahoaka miandry antsika, ireo mpitarika koa miandrasa amin'ny vahoaka hoe inona ary no ataonareo. Dia aleo aloha izay zavatra izay no korehintsika izany an, tsika aty adilambato. Izay tompoko ny hafatra tiako ampitaina, ampitaina satria araka ny tenenin'i Perato dia mandeha any Madagasikara izany izy ity, dia ampitaiko any koa an'ny vahoaka malagasy an, ohatran'ny tanora ny tenenin'ny artista namana teo hoe ilaina Na tanora ianao, na lehibe, na vant, va, zatovo, na tahaka izany, ilaina ny mandray andraikitra, ilaina ny miray hina. Ny nation malagasy tokony hoe hitsangana amin'izay hoe reto. Anjarantsika no mijery hoe inona no ikambanantsika malagasy, nord, sud, est, ouest. Izay tompoko fa dia misaotra indrindra. Misaotra indrindra anao Monsieur Ando Patrick Raharivoaritsimba. Marina mihitsy izany, araky ny teneniko teo an, ny firaisankina foana no hery, ary izay tena le ataontsika hoe fototra sy teny filamatra nentintsika foana hoe andao hitambatra, andao hivondrona, andao hiaraka hanao zavatra, satria ny tondro tokana tsy mahazo hao, ary. Tsy vitan'ny olona izany mihitsy. Tsy vitan'ny olona anankiray ny hanova an'io rafitra efa potika nandritry ny enimpolo taona io. Ho an'ny namantsika izay laza hoe aah mila Mila tairina ireo tanora satria marina tokoa eo amin'ny valo amby roapolo tapitrisa ny Malagasy an, folo tapitrisa mahery kely eo ny voasoratra ao anaty lisi-pifidianana. Dikan'izay izany an, tanora ny be dia be ao Madagasikara. Ny mahatonga ny Malagasy variana, tsy tsy mifantoka ary tsy mieritreritra hoe inona tokoa moa izany ny ho avin'ity firenena ity raha tsy efa mandroso taona izy mahita an'ilay sakana marobe eo amin'ny fandraharahana na eo amin'ny sehatry ny asa na eo amin'ny fivelomana, eo vao tonga saina hoe Sao dia tokony hitady poste politique? Kanefa le poste fivelomana amizay no hita, fa le am voalohany indrindra aty ambany an, vao manomboka kely ohatran'ny reto zanatsika vao manatrika reto an, dia efa ampianarina andray fitenenana, ampianarina hieritreritra eo amin'ny raharaham-pirenena, ahoana tokoa moa zany, ampianarina ny zo Zo fototra. Izay fampahafantarana zo izay an, anisany ilain'ny tanora. Rehefa fantatr'ireo tanora ireo fa zony, indrindra indrindra ny handrotsa-bato ary fanehoan-kevitra amin'ny maha tanora feno taona azy iny ohatra dia eritreretiny ho sarobidy aminy, eritreretiny ho zo tsy azo asorina aminy satria taloha ange ireto tsy mahazo mifidy ny olona, nisy ady nifamono ho faty mihitsy ny ahy mba hahafahana mifidy. Izao isika efapolo isan-jato, dimy amby efapolo isan-jato ny tahan'ny mpifidy. Tanora anefa ho any be dia be ao Madagasikara, dikan'izay izany an, maro ny Malagasy tsy tsy ma tsy mampiasa akory an'izany zony izany, ankoatra ny Malagasy izay nasorina nasorina tena hoe nasorina noverezin-jo. Isika aty ivelany izao dia anisan'izay Malagasy no verezin-jozay satria tsy afaka mifidy. Na izao ary tsika hoe hiverina any Madagasikara ka mba te hifidy, tsy voasoratra anatin'ny lisitra. Tsy misy ny rafitra ahafahana mampifidy ny Malagasy izay mila ravinahitra eran-tany. Izany rehetrarehetra izany zontsika izay very, ny tanorantsika anisany ampahafantarintsika isika ireo na Malagasy aty ivelany na Malagasy ao an-toerana manan-jo ary manana adidy amin'ny firenentsika. Mbola misy fanontaniana? Paul Rabary. Niteny izy hoe, affirmation-ny azy aloha, hoe raha milatsaka eo hozy izy donc Rajoelina, premier tour izy dia lasa. Analyse-ny izay. Nefa rehefa mieritreritra aho, mety ho marina ihany ilay izy raha tsy mihetsika isika rehetra de zay le ilaina fikaonan-doha ary nisy point anakiray tena insisteva mihitsy teo le hoe any amin'ny le asa any ambanivohitra be any ny tena manjaka any ambanivohitra de ny ampanjaka ny manana ny teny sy ny sy poteny any ka rehefa ny ny ampanjaka zany a no Oa, izay mantsy no atao ampiasain-dry zareo, ry zareo manam-bola izany. Mandeha any amin'ny ny mpanjaka izy, any am-panjaka izy, ary ny mpanjaka no fahanan-dry zareo, omeny cadeau isan-karazany. Dia ireo ampanjaka ireo no miteny hoe tia ny antsika. Dia mandeha ho azy ilay izy ka izay any no tena misy asa tokony ho atao. amin'ity heritaonandoha ity ka raha teo mantsy daholo hoe drone sy ny karazany zany io mantsy suggestion dodôly fa zay point tena important be mihitsy zay zay le le côté le le misy teo le any amin'ny fokonolona any any ambanivohitra zay za tsy mba tsy afaka hanome sosokevitra aho fa ozy ahako hoe c'est un fait zay zay ary zay a na nitenenin'le ranamana zany Paul Labary niteny hoe premier tour io dia lasa ozy izy dia zay mba tonga saina ihany zay zavatra zay ka angamba mila ao amin'ny fikaonandoha mila ho dinihana izay misaotra tompoko Mankasitraka tompoko. Fanontaniana manaraka na soso-kevitra manaraka. Mandrapahatongan'ny micro ery aloha dia ataoko hoe handray fitenenana kely aho mikasika an'izay premier tour dia vita izay. Tena marina izany an! Raha io fomba fanaovana fifidianana amin'izao io an, dia lany enina amby sivifolo isan-jato an, Rajoelina an, dia vita. Fa saingy isika ve hanaiky an'izay? Any izany ny fanontaniana. Fa raha vao mbola feno hosoka ny fifidianana dia mety premier tour foana dia vita izay tiana ho laniana eo na iza na iza na iza. Mety tsy voatery hoe le mpitondra amizao nefa mety olona hafa ihany koa e! Fa le olona tsy tena tokony ho lany fa zay olona mahavidy ny fifidianana. Satria lasa tsy fifidianana le izy fa tonga de fividianana, vidiana ambongadiny. De any zany an no isarihana ny saintsika hoe ny fi- fikambanan'ny fahefana rehetra, Fi, fahefam-pitsarana, fahefa ny mpanatanteraka ary ny fahefan'ny mpanao lalàna, izany hoe tsy mihatra ao Madagasikara ary tsy manana an'izay andraikitra ny tsirairay izay an, dia tsy maintsy hisy foana ny hosoka ary tsy maintsy foana hisy izay fividianana izay. Dikan'izay dia eo tsik inona ny atao, inona no hatao raha mbola fidiana ambongadiny ny demokrasia ao amintsika. Azafady raha mandray fitenenana ra Jean Luc Rasoloha fa avy any Rouen. Miresaka eto moa tsika dia miresaka an'ilay fifidianana ny deux mille vingt trois. Raha sahala amiko aloha amin'ny hevitro manokana dia tsy tokony hiandry amin'ny deux mille vingt trois io aloha tsika satria efa i Ramalala efa raha miteny eo zany a fa hala-bato no misy eo amin'ny deux mille vingt trois ka inona ny andrasana amin'ny deux mille vingt trois ny anay zany ny fangatrahako a de action inona no tokony action atao za zany a génération quatre vingt onze tamin'ny andron'ny Ratsiraka Génération 2009 tamin'ny andron'ny GTT teto Paris. Manontania olona izay niaraka taminay tamin'ny GTT teto Paris tamin'ny 2009 aho fa nanao action izay. Inona no nataonay? Nitafianay ny ambassade. Izay ilay izy. Ka ny anay raha hanao action tsika, raha ampiozongozona ny fitondrana dia io aloha alaina ny ambassade. ary manohana ny hetsika Atak'Alzao ADM. Ny andraisako fitenenana dia fanontaniana izay apetrako amin'ny filohan'ny ADM, Madame Fanirisoa. Misaotra anao aloha amin'izao famelabelarana izao sy ny tolona rehetra efa hita maso ireny nataonao ireny izay nanana résultat tsara tokoa momba ny fanajana ny état de droit. Ny fanontaniana Ny fanontaniana misaika ho apetraka dia inona ny tohiny, inona ny action ato ato sy ny thème majeur mety ho entinareo par rapport an'io hoe ady amin'ny ho amin'ny tany tan-dalàna io ary inona avy ny hetsika mety hangatahanareo handraisan'ny diaspora anjara sy ny any Madagasikara anjara. Misaotra indrindra. Misaotra indrindra Alice an, tamin'ny fanontanianao an, dia faly mandray anareo mpikambana mavitrika ao anatin'ny RMDM izay tonga manotrona foana amin'ny hetsika izay ataontsika. Misaotra indrindra amin'izay fiaraha-mientana hatrany izay. Ny hetsika manaraka dia amin'ny quatre juin izao, misy fanasana ny tenako hanao conférence mikasika ny afaka entin'ny diaspora aty ivelany ho an'ny raharaham-pirenena. Ny tena ho resahana anatin'io dia ny fahafahan'ny diaspora mifidy sy ny fiantsoana antsika hisoratra anarana ao anatin'ny lisi-pifidianana ary indrindra indrindra hoe ho possible ve izany zavatra izany sa resaka fotsiny. Izay izany ny thème manaraka. Ao aorianan'izay dia io dia inona moa ity fiarahana misakafo iarahantsika amin'ny fikambanana izay namana izay miara-miasa Tomad. Misolo tena ry zareo eto. Afaka mandray fitenenana amin'izany izy manentana antsika. Ny hetsika manaraka dia amin'ny sivy amby roapolo ny volana, azafady, enina amby roapolo jona, dia ohatran'ny isan-taona isika dia, hatramin'izay nahatongavanay teto moa izany, dia mankalaza izany fetim-pirenena izany. Tsy ny fahaleovantena akory no ankalazaintsika satria isika dia mbola ao ambanin'ny ziogan'ny fahantrana. Mbola tsy manana fahaleovantena amin'ny ninoninona isika, ankoatra ny fiverenan'ny ataontsika hoe ny souveraineté nationale, izay ihany angamba ny ananantsika, fa adidintsika kosa amin'ny andron'ny enina amby roapolo jona Hisafidy tsika zany ny daty na dimy amby roapolo na enina amby roapolo jona arakaraky ny fandaminan'ny salle izay eritreretintsika anaovana ny hetsika dia anao an'izay fankalazana zay ary dia hisy ny lohahevitra hatrany izay entina anairana ny ambompom-pirenena, anairana ny fitiavantsika ny tanindrazantsika, anairana ny fitodiantsika amin'izany tanindrazana izany mba handraisantsika anjara Denny izao. Ny ao aorianan'izay dia amin'ny volana juillet sy aout dia ampahafantarinay anareo miandalana eny ihany satria tsy hijanona isika, tsy hijanona atoritory fa hanaitra foana, hanaitra foana ny ny tsirairay satria Manakaiky ny fotoana, raha ohatra isika ka tsy mitsangana dieny izao an, dia anatin'ny dimy taona manaraka isika dia mbola hiaina anatin'ny fahoriana sy ny fimenomenomana foana ihany. Dikan'izay an, tsy matory intsony isika izao an, fa mitsangana dia ataontsika hoe eo amin'ny starting block daholo an, manao izay azo atao rehetra mba hamerenana an'izany firenena voafehy ny lalàna, voafehy ny mpitondra izany fa izao tsika izany dia tena hoe tantely afa-drakitra ny firenena ary ny vahoaka dia mijery fotsiny tsy afaka manao n'ininona sady voatapim-bava. Raha mbola misy afaka ampian'i Pierre izay dia ampidirina. Misaotra an'i Madame Fanirisoa amin'izay valinteny nomeny izay. Raha raisiko tsirairay dia hahafantatra fa samy mangetaheta isika handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena na ny fanovana an'i Madagasikara. Voaresaky ny namana teo hoe Raha misy concertation nationale any Madagasikara. Fantatro tsika fety frantsa isan-taona dia misy ny atao hoe rns na rencontre nationale sportive. Maninona tokoa moa raha asiana concertation koa ho antsika rehetra rehetra, fivoriana koa eo amin'ny lafiny politika sy hanovana an'ity zavatra tsy mety any Madagasikara ity. Fantatro aho fa izay aho no. Azafady. Fantatro fa izay ny hetahetan'ny rehetrarehetra. Ka dia manentana ny rehetrarehetra hifanantona fa tsy vitan'ny ADM irery koa ny fiantsorohana an'izany fa aleo araka ny efa miverimberina teo hoe atambatra ny hery. Ka dia manentana anareo mba hanomana fihaonana sy fifanakalozan-kevitra indray hanohizana ny tolona aorianan'ny enina amby roapolo jona. Misaotra tompoko. Fanontaniana manaraka. Allô? Am-panetren-tena indray izany no itsanganako fanindrony an! Iresahako an'ity zavatra ity. Ilay fifidianana izany an, io no manoloana antsika. Moa ve ny saintsika sy ny toe-tsaintsika sy ny strategie-ntsika ve mitovy amin'ny tamin'ny telopolo taona lasa sa efa niova? Zay zany eo zany ny tiako atongavana a! Any Madagasikara zany hoy le tenin'le zandry teo hoe euh reto Malagasy reto ange le tanora reto tsy miraharaha an'zany fifidianana zany tsony e! Ao zany le lesoka! Andao raisintsika zay zavatra zay! Hoziahako. Reo olo reo a, ao am tanàna anakiray, fokontany anakiray any Madagasikara reo a, miara misotro dite, miara misotro kafe, miara mandray vary amin'anana. A, za ra tonga any aka ve ohatra hoe ny adm an maniraka any de ohatrany hoe place mpanao gazety tapoka eo zany eo amin'ny anelanelan'ny fotoana io a, de miresaka am'reo tanora tsy an'asa sy ny sisa reo a, de miteny zany hoe mety aminareo ve i Andry Rajoelina? Ny tiako hatongavana izany amin'ilay hoe sondage. Moa ve io resaka sondage io izay, ilay demokrasia anie resahantsika hoe demokrasia fa ny demokrasia ange tsy sondage no mitondra azy raha eto eto antinafo na any Etats Unis an, mitovy daholo. Fa tsika Malagasy ve tsika ireo nareo mpanao politika efa henjakenjana, hoy za hoe tsika ve manaiky an'izay sondage izay, sondage tena marina an? Azo atao mitovy amin'ny eto izay betsaka loatra le fraction sy le exponentielle tsy azon'ny olona ny dikan'izy fa zao mila maniraky tsika olona maka Madagascar miteny hoe ianareo eto a Faravohitra ve faly ianareo any Malaimbandy ve faly inona no tsy mety eto aty zay Ny diaspora mitady zavatra mazava, chiffré, exact, fa aza rebirebena hoe nareo manaova sonia raha te hiaraka aminay. Tsia tompoko. Alefo le sondage, ataontsika le sondage. Rehefa tonga le sondage, boky ngeza be ohatr'izao, atao hoe boky trois pages manazava ny zavatra rehetra misy any, dia za mino fa ireo diaspora ireo tena, raha ohatra le sondage tena handeha araka ny tokony hisy, ireo diaspora tonga dia Tsy quatre euros intsony fa lasa quarante. Iray aloha izay. Faharoa, ny olona any Madagasikara hiteny ny zava-misy izay tsisy milaza amin'izao fotoana izao. Tsika rehefa milaza i Rajoelina hoe izao dia tsika te hilaza ny contre. Tsy tsy dia mety izany an! Aleo aloha manana information tena izy an! Dia mi contre enao a! Satria Rajoelina ange ankizy kely be dia be no asainy makeo e! Be dia be daholo dia ilay ankizy kely ireny tsy sady tsy mahay philosophie no tsy mahay matematika dia izay no fandehany! Ka hozy aho hoe rehefa tsy fantatra hoe iza ity Malagasy rehetrarehetra ho resahantsika ity amina amina dix millions ity a! Aleo faux aloha ilay sondage Tsy vahiny aho eto Paris satria nandray anjara tamin'ny tolona maro samihafa teto aho, nanomboka tamin'ny quatre-vingt-onze na tamin'ny soixante-douze. Ny zavatra mahonena ary mahatalanjona ary mahatonga saina dia ny fahitana ny Malagasy mitsimpona zordira miaraka amin'ny alika. Izany sary izany mipetraka ao an-tsaiko mandrak'ity ny androany ary tsy azo ekena izany aho. Ary izany dia tena taratra hoe hatraiza ilay fahantrana ilay Malagasy ankehitriny. Hatraiza ny hoe ny fisainana misy ateraky ilay fahoriana ankehitriny? Moa ve efa fantatrareo fa raha izany no jerena eo amin'ny lafiny tantara dia tsy manana zo intsony ilay olombelona noho ilay fahantrana? Raha ohatra tsika izany izao ary zavatra niainana ilay izy, hamory olona any Madagasikara dia miala tsiny miala fondro fa nony le fahantrana dia tsy afaka mamonjy anle fivoriana intsony le olona tsika eto frantsa miaina sy ny sisa fa ny any madagasikara atsonao izy any voalohany misy zato tonga ao atsoina izy any faharoa ataontsika hoe roapolo ny tonga ao ary ny fahatelo folo sisa. Apetraka ny fanontaniana, inona no mahatonga izany? Dia nony ilay efa an-trano. Tsy ilay olona akory no tsy tay hamonjy an'ilay fivoriana, tsy ilay olona akory no tsy manan-tsaina ny hoe tsy ilaina ilay izy, fa ilay efa an-trana mihitsy no mahatonga izany. Ny frais lafo be an, tsy maintsy misakafo izy an, mandao an'ilay tokantrano sy ny inona moa izy ity, ny toeram-piasana izy an, dia sarotra aminy an manatrika an'ilay fivoriana. Dia tonga ianao amin'ilay fitenenana hoe tsy tonga saina ilay olona. Izaho dia tena manao hoe tsia an. Manaraka izany an, miresaka tsika ihany koa amin'ilay fahantrana. Ilay fahantrana tena politika mihitsy ny atao izay hampahantra ny ra-malagasy. Aleo angamba izay azafo. La politique de paupérisation c'est une politique économique. Ary rehefa atao izay mahapanitra an'ilay Malagasy, mahazava ho azy, tsy maintsy maharitra ianao eo amin'ny fitondrana. Tsika dia araky ny teninareo teo dia manampaizana. Za olona ingénieur des mines fantatro tsara ny reny ankibon'ny tany. Tsy za mihitsy no tsy lazaina hoe tsisy volamena ao Madagasikara na misy harena ankibon'ny tany. Fantatro tsara zany ary niaina tamin'izany ny tenako. Tsy atoro voanjodiana amin'izany ny tenako. Inona no tiako resahana amin'izany dia tsotra ilay izy hoe tsy ny volamena ihany no tsy misy ao Madagasikara. Be da be ny zavatra misy ao saingy izao raha raha resaky tsika eo amin'ny lafiny ekonomia tsika aty andafy dia hoe tsy tafiditra ao anatin'ny PIB ny rem-pirenena malagasy rehefa atao ny kajikajy. Lasa informel daholo zany le harena de rehefa tonga eo ambony latabatra mi-discuter miaraka am bailleur de fonds de ambany be le salanisa de raha ohatra ka atambatra aminy na diviser na aminy isam bon'ny malagasy le izy de ohatran'ny firenena tsisy inona inona ao Madagasikara. Zany ny zava-misy an! Ary zay hisy zay an no entina eo anatrehan ny negociation miaraka amin'ny bailleur de fonds. Dia raha mahita izany nareo zao hoe raha jerena ny PIB malagasy an dia eo amin'ny deux cent vingt millions, deux cent vingt mi-, deux cent, deux cent vingt US dollars ilay izy par habitant. Tsy mifanaraka velively zay raha ohatra integrer ao anatin'ny PIB. ny harem-pirenena malagasy. Ary io fananina io satria tsy manana volonté politique izay fitondrana nisesisesy hampiditra ny harem-pirenena ao anatin' ny kintapo-bolam-pirenena. Mahita eto ange sokajin'olona maro samihafa amin'ny antoko politika. Hiverenako le fifidianana avy sy fiteny. Za de nanara-maso ny fifidianana io. Ny fifidianana de mitomboka alohany misy étape anankitelo. Am préparation alohany. Faharoa amin'ny andro anaovana ny fifidianana ary fahatelo. tamin'ny andron'ireo fitondrana maro samihafa ireo, efa niresahana izany tamin'ny andron'i Hery, efa niresahana izany tamin'ny andron'i, iza moa izy teo, n'i Rajoelina ankehitriny. Maninona no tsy numériser-ny io satria fantatry zalahy raha numériser-na ny kara-pifidianana dia sarotra be ny hangalarana. Aleo angamba izay hazava, n'iza n'iza fitondrana teo dia tsy nety nanao an'izay numérisation-ny. ny carte d'identité, mazava ho azy azo numériser-na koa ny carte électorale saingy izao mbola tsy tonga amin'izany tsika dia tohizako ilay izy. Misy ihany koa izany rehefa avy eo ny fanarahana ny fifidianana, andraso fa tohizako ilay izy, ny tenako dia nanaraka ny fifidianana ary niaraka tamin'ireo observateur international ireo, betsaka manko milaza hoe tsy manana information tsika. Za dia nanaraka mihitsy ny fifidianana niaraka tamin'ireo observateur international ireo. Ny zava-misy dia tsotra. Na le observateur international ohatran'ny OIF, ohatran'ny OUA dia mitsangatsangana fotsiny nataony le olona any. Izany ny zava-misy. Dia rehefa anontanianao izy hoe, inona ny zavatra ho entinareo an, mba entina fanadadidiana an'ity resaka fifidianana mandeha ity, dia ianao indray an, no manazava hoe, izay, izao no tokony atao an, izao no tokony atao. Noho izany izany an, ilay fanarahana ny fifidianana amin'ny miaraka amin'ilay observateur international dia tsy ahitana mihitsy hoe inona marina no tena fanakianana ary zavatra tsy mety ao anatin'ilay fifidianana. Ny zavatra mitranga dia tsotra, ninoninona fifidianana mitranga dia accepter-ny ny communauté internationale fo io zavatra io. Aleo tsika tsy hanao allusion amin'izany fa izy dia miditra ao anatin'ny natao hoe paix sociale, izay ny azy no tediavina. Izay izay zava izay za izay mijoro izao aho dia efa niresaka tamin'ny PNUD, niresaka tamin'ny OIF taty à Paris, momba ny resaka halabato. Dia hozy izy hoe miakina amin'ny fitondrana izay mitondra io ozy izy a, fa zay dia mpanatanteraka fotsiny, zao zavatra resahantsika izao nge fatatry ny PNUD, fatatry ny OIF, fa saingy zao raha ohatra le mpitondra ao anatin'le fitondrana tsy manao an'izany a, dia izy tsy afaka nanao n'inon'inona velively, saingy zao, ka ny tiako resahana zany dia tsotra le izy hoe manitrikitrika hoe tsy misy zavatra mandeha raha tsy mitsangana ny atao hoe tany tan-dalàna. Isan'ny voatonona ao anatin'ny fifidianana ny fanovana ny lalàm-pifidianana izay hita fa tsy mifanaraka amin'ny hetahetan'ny Malagasy. Isan'izany ihany koa ny fanovana ny lalàna manendry ireo mpikambana rehetra eo amin'ireo mpikirakira ny fifidianana. Izay no antony itrikitrihan'i Madame Fanirisoa Ernaivo tamin'ny famelabelaran-kevitra natao androany. Mbola misy mangataka fitenenana raha tsy diso aho, i Rian angamba mbola te hiverina hiteny izy teo an? Mbola misy hafa koa ve tompoko? Omeo an'i Rian ange ny micro azafady e! Ampanetren-tena an! Misy tsy tia zay le teny ampanetren-tena. Mamerina fanindroany ra misy tiana ho ampiana kely zany. Le fanazavana rehetrretra teo zany an, mampiseho mihitsy, ialana tsiny ra tafavoaka le teny an, misy zany an. Fikezahana mihitsy. Mety hisy hiteny hoe complotiste angamba ny tena raha miteny an'izay fa aleo tsorina. Tena efa haripaka ilay vahoaka malagasy. Atao izay hampahantra azy. Ny tanora efa atao izay tsy tsy handinika intsony ny ho aviny na resaka ara-politika na tsisy iniana intsony fa dia andihindihy fotsiny izany e, etsy fotsiny. Tsisy iniana intsony aho fa potehana ara-koltoraly, potehana ara-ekonomika, potehana amin'ny lafiny rehetrarehetra, efa ampandoliana ho aripaka le vahoaka. Zay le izy. Aleo tsorina rangah fa efa efa efa atenda efa ahoana moa filaza azy zany? atenda ny aina. Sa ny ranom-bary zany efa tsy haiko intsony e, anaty fotaka e, efa anaty fotaka. Ny ain'ny alika no mizara sakafo amin'ny malagasy. Naheno aho, marina fa efa ela aho aloha no tsy nandeha tany Madagasikara fa naheno aho hoe ha! misy, dia misy mahavita milaza an'izany? Hum! miova tsara be mihitsy nge any e! mamirapiratra! tena kivy aho maheno an'ilay olona miteny an'izany a! hoy izaho hoe misy ihany ve ny fandinihana sa tena efa hoe tena hoe manompo angamba izany sa tsy fantatra? Mody atao mamirapiratra ny tanàna fa ny olona efa efa vonoina, tsy ahita hohanina tsony izany dia mody anamboarana building etsy, misy tetika ah anamboarana tour Eiffel, tour Eiffel ah telepherique, tour Eiffel ny voalaza, zay azafady izany hoe efa dia tena hoe efa dia tena hoe dotona mihitsy izany e, izay mamirapiratra dia hoaaa. Dia efa tsisy intsony izany, tsisy intsony na ny tanora izany dia efa dia aa inona no rarahianay fa dia ssss izay eo dia eo e, dia efa ekeny izany, tsy fa ity mba hoe soso-kevitra raha azo atao, tsika eto amin'ity tany ity, tany mandroso anisan'ny firenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany, rehefa manao fifidianana eto an, Gary tsika, tsika za zany aty amin'ny grande ville ety à Paris manodidina an'i Paris ety, ny anay zany mbola tsy mivoaka akory ny depouillement ary misy anay ary mbola vao andeha hamoaka ny bulletin efa fantatra ny valiny satria à dix huit heures mikatona ny any amin'ny ville hafa Nenay izany a vingt heures vao manomboka manisa vato, hanomboka hanisa vato, efa fantatra sahady ny résultat. Eo tokony hoe mba mandefa olona angamba tsika hoe mandinika hoe ahoana ny teknika, le izy ve sondage sortant des urnes sa ahoana fa tena zany no tokony hampianarin'ny frantsay antsika. voalohany indrindra mihitsy hoe ahoana ny fanaovana ny fifidianana manara-penitra ohatran'izany izany, hoe tena hoe à dix huit heures no mikatona ny ny bureau de vote a, à vingt heures tonga dia efa fantatra ny valiny, sondage sortant des urnes efa fidiny izany hoe ato izany misy electeurs maromaro an, ary tena représentant an'ny catégorie sociopersonnelle angamba ny azy, ny sexe tsy haiko intsony inona ny andraisany azy, fa dia à vingt heures vatany ny valiny, mba tokony hampianariny antsika izany, ka anefa tena tsy tsy tsy tsy ao mihitsy e, adiny roa ve dia tafavoaka ny valiny, tsy haintsika izany. Ka raha ohatra hoe tafavoaka vingt heures ny valiny any dia efa tonga dia tsy sarotra ho azy kokoa angamba ny hangalatra après an! Dia Dia ady saritaka, ady saritaka, tsy ekena intsony izany. Ya. Ma- mahafinaritra sy mahaliana izay Ady fanehoan-kevitra saritaka na- ka, izay ihany. nataon'i Rian izay, izay isaorantsika azy manokana. Ah, mba. Misy fanehoan-kevitra avy aty amiko manokana izay tiako ho henon'izay Malagasy, izay mitempo fo Malagasy, izay manana ra Malagasy rehetra. Henoko daholo ny tenin'ny tsirairay teo ny nilaza aho hoe efa vonoina ilay Malagasy. Nahenontsika tamin'ny fifidianana farany teo, indrindra teto Frantsa, ny atao hoe théorie de grand remplacement. Mino aho fa tsy lavitra an'izany any Madagasikara. Hazavaiko amin'ny teny fohy ilay izy avy aty aminay ADM ity hevitra ity an! Raha mandinika ianareo an, dia potehana tokoa ny fampianarana sy ny kolontsaina malagasy. Ny zavatra tsy tokony ho adinonareo Dia ao anatin'ny Lalàmpanorenana frantsay dia mazava hoe teny frantsay no ampiasaina. Ao anatin'ny Lalàmpanorenana amerikana teny anglisy no ampiasaina, teny amerikana. Fa gaga raha tena mamaky ny Lalàmparoenana malagasy tsika fa teny anakiroa ny ampiasaina dia ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Inona no tianao ambara? Satria ve tsika frantsay? Tsy marina izay. Milaza aminareo aho fa tiana hosoloina ve ny malagasy an? Matoa voizina mafy dia mafy na dia efa Ahemotry ny depiote Lavara ny fandinihana ny tolo-dalàna ataon'ny ramatoa karàna anankiray dia izay hisolombavam-bahoaka izay milaza ny hoe interruption thérapeutique de grossesse. Izany hoe fananina soratana ve hoe ITG ilay izy mba tsy hifanalavitra amin'ilay atao hoe IVG izay ny hoe interruption volontaire de grossesse. dia finiavana manome zom-pirenena ny olona iray na fianakaviana anankiray izay manana vola, petrabola, izay atotr'ilay fanjakana ao amin'ilay tany hoe rehefa manana six cent mille dollars ianao ohatra ka hanangana trano dia omena anao ny nationalité malgache. Zany hoe ho soloina zany an le malagasy. Izay no nahatonga an'ilay tolo-dalàna nataon'ity fanjakana ity hoe hovaina ny code de nationalité na ny fomba azahoana ny zom-pirenena malagasy. Dia ok hazava fa ahena tsikelikely ny malagasy an, fampitomboana ny any ivelany. Ajanoko eo izay fanentanana sy fanazavana vitsivitsy izay a! fa tiako ho henon'ny Malagasy rehetra fa angamba kosa tsika tsy hanaiky a! satria ny razantsika no tompon-tany, isika no tompon-tany a! ok izay a! fa tsy mbola azo omena an'iza an'iza i Madagasikara fa tany vita borne! Misaotra tompoko. Za aloha zany dia faly e! satria nahay ny namana, vao nahita ny namana Rick Martial teto aho, izay efa ela be zany no namana sy fantatra, niaraka nitolona zavatra maro be ary mahafinaritra koa ny ny expérience noentiny tamintsika teo ary misy azo vao aboasana zany hoe ahoana ny hahatongavan'ilay izy fa ny anah tsotra fotsiny e! re- ze ts- aza miandry ny tsy afaka. kanjo iny vao maika loza tena ozy hoe tena diso eritreritra be aho hoe hoe tsy ho tsy hiverina intsony satria moa za tsy tsy mifankahazo amin'ireo zany an dia tsy hoe tsy afaka hiverina intsony fa ireo zany ny tournant kanjo tena manapotika an'ilay firenena dia amin'izao fotoana izao an tena raha misy ny sondage araka ny fitenenana Ny tiako izany sy ny tadiaviko dia ny iraisakina antsika fa raha miray hina isika tena mirodana ireo. Izay fotsiny ihany tiako atao. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra Monsieur Tovo. Hanohizana an'izay fanentanana nataon'ny namantsika teo izay dia averintsika ihany fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny Association ADM androany. Androany koa no afantaranareo amin'ny fomba ofisialy inona kay no antom-pisiantsika, inona ny foto-kevitra ijoroantsika, inona ny valeur, tsy haiko malaza an'izay amin'ny teny gasy fa valeur zaraina. Soatoavina. Foto-kevitra, ijoroana sy tianay zaraina amintsika. Averiko ihany an, fotoana izao aza miandry, aza hoe andraso aloha, andraso aloha, andraso aloha, fa fotoana izao iraisantsika hina, fotoana izao andraisantsika fanapahan-kevitra hoe possible, azo atao ary mety araka ny tenenin'i Tovo teo an, mora ny manao an'io rehefa tena atao le izy. Inona le hoe mora atao? Mora ny manala ny zavatra tsy mety. Hitanareo angamba an, isan'andro aho re no mitatatata hozizin'ny olona eo amin'ny Facebook. Tena hoe na za koa raha mihaino an'ato izy a oh eh eh mitatatata marina zany fa tsy maninona satria masika mampasiaka le zavatra mitranga mampatezitra le zavatra mitranga de za nefany a mitondra an'izay hatezerantsika retraretra izay hoe mba ok fa mandaitra le izy a de isika rehetra zany zao no teneniko indray hoe andao daholo indray koa tsika hiaraka hitroatra, hiara ho tezitra, hiara tsy hanaiky ary ny fanombohana ny zazavavy hatrany dia midira ao anatiny fikambanana izay maharesy lahatra anareo dia andao tsy misy filazana akory hoe raha miaraka aminay nareo dia tsy miaraka amin'ny anona fa miaraka daholo isika fa ny fanananao an'izay hoe Inona moa izany fananana izay sentiment d'appartenance na hoe fieritreretina hoe hay izay mba miaraka amin'ny anona dia mba mazotozoto kokoa ianao noho ny fieritreretanao hoe izaho kay mandeha irery, inona moa izany no azoko atao irery eto, iza moa izany ny andehantsoko, inona moa izany ny afaka ataoko irery eto rehefa ohatra tezitra avy any hoe voasakana daholo hono na voahiditra violon daholo ny zanatsika handeha aty hanao jeune au pair na voasakana ny havantsika izay noeritreretina mba nahazo contrat de travail any amin'ny toerana tsy tany arabo, tsy voatery hoe tany arabo, na hoe iny isika fa tsy tafody intsony any Madagasikara satria tratra naneho hevitra teto amin'ity conférence an'i ADM ity. Azonareo ve? Izany nefa dia matezitra. fa tsy maninona fa rehefa mitambatra dia vato ary rehefa miara mijoro sika retraretra dia tsy sahany zareo ny akanga maro hono a tsy vakin'amboa ka izay no anohizako hoe ho antsika rehetra izay hisoratra anarana dia misy ny fiche d'adhesion izay afaka afenonareo a ery aoriana ery a dia ho faranantsika ny fotoana avy eo a fa tsy tonga dia mody misy ny kibony Tsimbalamosina ny tsinay Tsimbavatsy dia voalaza tao anatin'ny fanasana fa misy cocktail kely izay ho zarainay aminareo an dia ho zarainay amin'ny harona kely iny an dia araka misotro tsika dia izay izay afaka mitafatafa aminay an ary amin'ny zaridaina ery ambony ery an dia miresadresaka ao tsika mandriba tapitry ny lera tsika amin'ny fito hariva Zay zany ny tohiny fa ndaratsika zao anao ny fiche d'adhesion ntsika ho an izay tapakevitra de ho an izay te haka sary te hidinidinika te hiresadresaka any de ao ambony ao ntsika zany no mifampiresaka ihany ko zay ary de mamerina ny fisaorana atsika rehetra mamerina ny fisaorana ho an izay manaraka atsika eo amin'ny Facebook sy ny Tele any Madagasikara ihany koa ary amin'ny fotoana manaraka ho ataontsika afaka mandray anjara mivantana ny olona izay tsy manatrika eto fa misy hono izany teknolojia izany dia ho ataontsika amin'ny manaraka indray. Misaotra indrindra tompoko. Santatra am-bavandrano hono iny a! Fa ny manetsa be mbola ho avy. Tsy hany ka voky aho fa voninahitra ifanomaizana no atolotr' ery aoriana ery ka dia manasa antsika tompoko ary dia mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankasitrahana antsika tsirairay avy. Misaotra tompoko.